Also, dann lasst mich jetzt ganz herzlich willkommen heißen zu einer knackigen Stunde Update Call, diesmal produktorientiert, nachdem wir ja schon einmal vor wenigen Wochen Reiso kennengelernt haben, was es wirklich bedeutet. Und das hat bei einigen echt was ausgelöst, was wir auch an unzähligen neuen Positionen festgestellt haben. Nicht zuletzt natürlich auch die, durch die Minting-Vertragssituation und den steigenden Tokenpreis so ganz nebenbei. Aber heute kommt auch eine ganze Menge für die, die jetzt eben nicht mit drauf waren. Für die wird es eine komplette Überraschung sein. Und wir werden ganz zu Beginn Dr. Kšitic haben, am Ende nochmal und wenn zwischendurch noch ähm, irgendwas ähm, nötig ist, weil Fragen reinkommen, dann werden wir das natürlich auch machen. Wobei, ich muss den Chat zwischendurch zumachen, das wird sonst too much. Außerdem habt ihr ja hier den lustigen Telegram-Chat, wo ich schon wieder sehe, dass manche Leute, die nicht fehlerfrei ihren Namen schreiben können, aber auch gutes Feedback geben. Und ich bin so stolz auf all die anderen und die wirklich 99,8728 Prozent ähm, repräsentieren, die wirklich erkannt haben, was wir hier tun. Von daher großes Chapeau an euch, richtig toll. And now, without further delay, for the welcoming words, Dr. Kshitij Adlaka, all the way from Delhi. Welcome, second time. We are used to it, to do Zooms and webinar jam events all over the day. But of course, today is a very special day. Let me say one more time, welcome, hello, thanks for helping out all the, in the German one, at least in the beginning and maybe for some wordings at the end. And in the middle, I try my best to repeat the facts as well the vibrations you were able to give. First of all, thank you, Tom, and thank you everybody who is the webinar. Before we start, I would like to... Um, wait, the sound is very bad, Doctora. Did you change something from before, at least on my end? Uh, is it better? Yes, I believe so. Try one more time. Okay. So I was saying okay. that before we start or go ahead with the webinar, I would like to wish everybody a very happy Easter. So this is a very good day and a very good time to start the webinar that is 4th of April, 4 4 Easter Sunday, and also the wedding anniversary of Tom. So this is something <laughs> we have a very good day to start. And in this webinar, we are going to see all the things that we have been doing that are planned. So it is going to be really very amazing for everybody who is here in the webinar to see the updates, to see the happenings, and to see where the road is going ahead towards. So, Dr. Cetich hat euch auch alle ganz herzlich begrüßt und vor allen Dingen auch nochmal ähm, einen schönen Ostersonntag gewünscht an diesem wichtigen Datum, dem 4.4. Und wir werden noch ein paar Zahlenspiele, was Daten angeht, im Laufe dieses Webinars ähm, erfahren. Er hat sich auch nicht nehmen lassen, zu meinem neunten ähm, Hochzeitstag, den ich sicherheitshalber vergessen habe, meine Frau ist jetzt nicht auf dem Webinar und ihr haltet bitte dicht, ähm, zu gratulieren. Und er sagte, bereitet euch wirklich auf ein ähm, tolles Webinar mit viel Input vor, was uns wirklich wieder einen nächsten großen Schritt in Richtung des großen Ziels bringen wird. You want to add something, Dr. Kšitic, or shall I just continue now with the content? What do you want? Uh, you can start, Tom, with the content. I will be here available during the whole webinar. So wherever you need me, I'll be available here. Perfect. Okay, dann legen wir sofort los. Ksitic wird bei uns sein. Wenn ich irgendwo feststelle, hier habe ich irgendwas vergessen, dann kann ich ihn fragen. Carsten ist sicherlich auch mental zugegen und kann noch was über die anderen Kanäle schreiben. Und dann versuche ich das jetzt alles ähm, für euch nochmal aufzubereiten mit dem gleichen Input und der gleichen Begeisterung, was mir nicht schwerfällt, weil ich nämlich ziemlich begeistert bin. Mein Name ist Thomas Schmitz übrigens, ich bin 50, 51 äh, Jahre jung, komme aus Deutschland, NRW, äh, Mülheim, der sympathischen Stadt an der Ruhr und bin jetzt seit elf Jahren ansässig hier in Dubai. Und ähm, Quick Advisory Board und ich habe eben schon gesagt, ähm, vielleicht ändert sich das jetzt in nächster Zeit. Und ähm, ich fummel mal ein bisschen bei Reiso mit rum, weil ich finde es einfach nur super, super sexy. So, lasst uns direkt einsteigen in das heutige ähm, Programm die Roadmap, also der Ablauf des heutigen Tages. Und ich lasse den Chat jetzt mal auf. Wenn wir sehen, dass das hinkommt, dass wirklich jetzt nur Sachen wie, ja, ich fliege um die Lampe reinkommt, weil ich bin immer versucht, wenn da Fragen dran kommen, dann lese ich die auch, ich will ja auch keinen übergehen und dann wird's unruhig, dann mache ich ihn aus und mache ihn am Ende wieder an, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal an, weil ich weiß, auch wenn wir hier ein paar hundert Leute sind, ihr seid nur die Allerbesten und wisst, dass ich zurzeit ganz alleine hier unterwegs bin. So, so sieht's aus, beziehungsweise Carsten kann zur Not auch in den Chat was tippen. Das wäre schon mal eine Hilfestellung. Wir haben diese vier Sektoren, über die wir heute sprechen. Das erste ist alles rund um ISMI, eine ganze Menge an Updates rund um unser Cashback- und Lifestyle-Portal ISMI. Dann sprechen wir über den ähm, Blockchain, über den Kryptobereich, der einhergeht mit einem absoluten neuen Rekord, was die Profits, die Gewinne angeht auf der CN Exchange zusammen mit vielen Neuigkeiten und Updates rund um das Thema QuickX. Dann haben wir natürlich, das war eben ein großes Thema natürlich, weil wir viele, viele Leute aus Indien drauf hatten, wo das Produkt jetzt seit wenigen Tagen ähm, verschickt wird, nämlich das Lifestyle Experience ähm, ähm, Rise Experience, aber auch hier trotzdem die gleiche Information für euch. Und ich sage euch, ich kann es echt nicht abwarten, da endlich meine kleinen Händchen dran zu bekommen. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Und dann geben wir heute zum ersten Mal bekannt, wann wir tatsächlich offiziell starten. Denn all das, was wir hier uns angucken, ist ja immer noch unterm Radar, ist ähm, entstanden in der Hardcore ähm, Covid-Zeit ähm, aufgebauten Team von knapp 100 Angestellten inzwischen, die als Remote Worker das alles mit aufgebaut haben. Das ist schon absolut bahnbrechend, wie ich finde. Aber jetzt sind wir kurz davor, uns tatsächlich ähm, zu erheben und zu sagen, hallo, hier sind wir und jetzt solltet ihr mal bitte schauen, was wir hier so tun. Vielleicht ist das doch viel, viel mehr als nur ein bisschen Cashback-Shopping und ein bisschen QuickX-Token. Und ich darf euch eins spoilern, es ist viel, viel mehr. Das ist der Ablauf des heutigen Tages und wir starten auch sofort mit dem Thema EASME. Und das ist schon direkt ein absolutes Highlight. Und ich habe eben in dem Webinar gesagt, dass manchmal ja, so das Thema ich, dankbar ist vielleicht falsch. Das ist vielleicht übertrieben. Viele sagen, okay, ähm, das ist ja auch normal. Ich soll ja auch für dieses Unternehmen in irgendeiner Form tätig sein. Nein, sollst du nicht. Du sollst für dich tätig sein. Und das Vehikel ist ISMI, das Vehikel ist Reiso. Aber nichtsdestotrotz verliert man manchmal so die Bodenhaftung und man ähm, feiert vielleicht einen großen Tokenpreis viel mehr als Dinge, die unter Umständen mittellangfristig gesehen euch viel, viel mehr Spaß bereiten werden. Was nicht heißt, dass ich mir nicht wünsche, dass wir irgendwann einen QuickX-Preis sehen, der nicht mehr mit einer Null vor dem Komma anfängt. Und das geht direkt hier los. Und ähm, dieses neue Tracking in Sachen Cashback, und wer mich so ein bisschen kennt, ich habe zehn Jahre, fast auf dem Kopf, zehn Jahre etwas mehr, relativ erfolgreich an einem Cashback-Unternehmen ähm, gearbeitet, kenne mich da so ein bisschen aus. Dann kriegt man ja auch eine Marktübersicht. Wen gibt es noch, der Cashback-Portale anbietet, die in irgendeiner Form Affiliate- oder Network-Mechanismen ähm, innehaben, aber auch viele andere, die das ähm, eben nicht haben, sondern einfach nur die Service-Dienstleistung Cashback anbieten. Und das ist hier schon wieder mal ein ganz anderes Level. Pieps und Störton ohne Ende, schreibt der Pete. Jetzt will ich das von euch wissen. Wie sieht's aus? Ist es nur bei Pete oder piepse ich hier für euch alle hier mir einen zusammen? Könnt ihr das mal eben in den Chat schreiben? Das wäre ganz lieb, während ich schon mal weiterrede hoffentlich nicht ganz so piepsig. Ähm, diese Tracking-Geschichte ist wirklich das, das Nonplusultra, weil daran scheitern oftmals die Unternehmen. Danke, danke, danke. Ach, da bin ich beruhigt. Super, super, super, super. Perfekt. Also, ähm, daran scheitern sie oftmals, dass ähm, nämlich das Thema, ja, ich, ich habe ein tolles Cashback, aber es kommt leider nicht auf meinem Bankkonto an und dann bringt es das alles überhaupt nicht so richtig. Und hier geht es wirklich in ein Level, in, ich habe es eben gesagt, wirklich in die Champions League, nämlich wirklich in Echtzeit die Information zu bekommen, wenn ein Einkauf getrackt, also mitgespeichert wurde und quasi ich schon weiß, was mich demnächst an Cashback erwartet. Das ist ein echtes Highlight. Und diese drei Mailer ähm, machen diesen Job quasi. Das heißt, in der Sekunde, wo ich etwas einkaufe, ihr müsst euch vorstellen, verschiedene ähm, Produktanbieter, also Merchants oder Brands oder, oder Shops oder Produktpartner, wie immer ihr das nennen wollt, haben verschiedene äh, Zeit- ähm, Fenster, wo sie zurückmelden den Umsatz, der getätigt worden ist. In der heutigen Zeit sind die alle relativ schnell. Ich habe schon Tests gemacht, wo ich diese erste E-Mail, herzlichen Glückwunsch, dein Cashback ist getrackt, freu dich drauf, innerhalb des gleichen Tages bekommen habe. Manchmal einen Tag später, manchmal auch zwei, drei Tage später, aber in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. So, jetzt habe ich kurz um den Chat. Alles okay? Super, perfekt. Das ist ein Traum, das ist ein absoluter Traum. Die zweite Mail, die dann kommt, wenn der Cashback quasi bestätigt worden ist, wenn er verfügbar ist, wenn er bereit ist, ausgezahlt zu werden, das ist natürlich das, die noch schönere E-Mail. Und die dritte, die es aber auch gibt, ist eine Mail, die sagt, hey, wir haben Cashback von dir getrackt, <clears throat> aber der ist jetzt rejected, der ist jetzt quasi gelöscht. Warum kann das passieren? Beispielsweise, <clears throat> pardon, wenn ich einen, äh, eine Flugreise biete, äh, buche, dann tracken wir das sofort aber Cashback von Flugreisen werden grundsätzlich immer erst bezahlt von den Anbietern, von den Fluggesellschaften oder den ganzen Expedias dieser Welt, nachdem die Reise beendet worden ist, nach Rückkehr des Passagiers, wenn man so will. Ein anderes Szenario kann sein, ich ähm, habe Produkte gekauft und schicke die zurück und bekomme eine komplette Erstattung. Das sind im Endeffekt die beiden ähm, Fälle. Ich kündige eine Bestellung, ähm, ich kündige einen Flug, eine Urlaubsreise, ich führe sie nicht zu Ende oder ich habe eine Erstattung bekommen, dann gibt es auch dieses Szenario. Das sind die drei Bereiche, die hier wichtig sind. Ähm, letzte Woche nach nur neun Stunden, sagt super Ralf. Das Blöde ist, ich kann immer nicht gleichzeitig die Slides tauschen und in den Chat reingucken. Also ich gucke das mal so ein bisschen zeitversetzt rein, weil das lässt Webinar-Jam leider nicht. Das ist ein Highlight. Das ist ein echtes Highlight. Und noch einmal, wenn wir einmal verstanden haben, was wir hier basteln, und wir sehen das an den verschiedenen Slides, die gleich noch kommen, dann kriegt man vielleicht so eine Idee, dass ja, Trading und Krypto und, und Finanzwelt, Fiat oder Krypto ist super und toll. Aber substanziell und residual und wirklich ohne jedes Limit im Einkommen, das ist genau die Nummer, die ihr hier seht. Und dann zu sehen, dass die im Hintergrund diesen Schritt noch machen, die sie ja auch sehr angreifbar macht, weil das ist ja jetzt super transparent, die ganze Geschichte. Weil jetzt kann ich feststellen, nach zwei, drei Tagen, wenn ich jetzt einen Blumenstrauß an meine Frau geschickt hätte, weil wir heute Hochzeitstag haben, aber es mir leider mit Ostersonntag äh, nicht, nicht, ähm, ja, ich habe es vergessen. Und ähm, dann weiß ich nach zwei, drei Tagen, okay, jetzt muss ich aktiv werden. Missing Cashback ist nämlich nicht getrackt worden. Ich komme aber zu diesem Thema gleich auch noch, um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, weiterhin zu ESMI. Auch das, ich, mir ist es eben wie Schuppen aus den ähm, Haaren gefallen. Wie viel Shops, äh, überlegt mal bitte, und jetzt spreche ich mal die Partner und die Partnerinnen an, die schon ähm, ja seit einem Jahr oder einem Jahr und ein bisschen bei uns sind, also in der absoluten Pre, Pre, Pre, unterm Radarphase. Da haben wir ja wirklich nicht mal ähm, drei Hände gebraucht, um abzuzählen, wie viele Shops gibt's dann. Plus, die kannte kein Mensch. Wenn wir jetzt überlegen, noch bevor wir in den offiziellen Soft lounge gehen, kommen wir gleich zu, haben Deutschland inzwischen die meisten Shops. Und wenn hier Deutschland steht, dann ist das Österreich und Schweiz in den allermeisten Fällen auch beinhalten. Wir haben jetzt sogar Indien überholt, zumindest schon mal was die Anzahl der Shops angeht, wenn gleich Indien die Top 30 Umsatzträger alle schon hat, wo wir noch nicht alle von haben. England 510, Russland 504, riesen ähm, Respekt auch an die Gruppe, die dort arbeitet, Italien und 4000 weitere Shops im Rest der Welt. Denkt bitte immer dran, wir sind global tätig. Wir listen oben in ISMI in dem Pulldown-Menü Länder, wenn sie ein paar hundert eigene Shops haben. Wann passiert das? also eigene, sprich lokale Shops. Globale Shops haben sie sowieso alle. Das passiert dann, wenn dort eine Führungskraft ist, wenn dort aufgebaut wird. In der Sekunde kriegen wir sofort einen Impuls, kriegt das Unternehmen einen Impuls und wird dann die über 100.000 Partner, die wir ja unter Vertrag haben von Tag eins andocken, sodass es sinnvoll ist, auch für den anstehenden Umsatz, respektive für Nicht-Umsatz, wenn noch keine Aktivität ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber das ist schon eine Hausnummer. Also noch einmal, global bedeutet alle Produktpartner, Reisen, Hotels, ähm, Firmenwagen, weltweite ähm, Geschenklieferanten, plus die großen Marken Nike, Adidas, Under Armour, die sind fast in jedem Shop zu haben. Und das macht ja auch Sinn, weil das ist genau das, was ein Vertriebspartner braucht in dem Land, wenn er gerade aufbaut. Und dann gehen wir immer stärker in die lokalen Anbieter mit dem Wachstum im jeweiligen Land. Aber guckt euch die Zahl an, das ist schon echt krass. Wir reden hier von fast 7000, wenn ich das richtig überfliege, 5000, 6000, ja, zwischen 6 und 7000 Merchants, die jetzt schon dabei sind. Und jede Woche kommen mehr hinzu. Das ist schon echt ein Brett. So, dann ist nichts hinzugekommen. Perfekt. Bogdan habe ich gerade gesehen. Hier, lass uns mal Polen hier auf die Liste bringen, yes? Dobre Vichor, ihr lieben Kochanjes. So, wo heißt denn jetzt hier? Next. So, ihr seht ein paar der Slides. haben wir, wir müssen immer gucken. Schaut, das sind jetzt die gleichen, äh, die gleiche PowerPoint, die wir eben für den internationalen Call hatten. Ähm, weil einfach auch hier die Slides wieder ne, eine Stunde vorher wie üblich fertig geworden sind. Sonst hätte ich noch ein bisschen gesagt, lass uns jetzt für den deutschsprachigen euch ein paar Brands raussuchen, die euch was sagt. Deutschland, Österreich, Schweiz. So ist es jetzt ein internationaler Mix, aber ich glaube, Zoo Plus ist schon mal ein Highlight dabei zu haben. Ähm, wir sehen die großen Brands wie Under Armour, Armani und Co., aber auch hier so Shop-Apotheke und solche Geschichten hier. Oder der ähm, Flaconi ist ein Riesending, Reifen direkt, das ist schon toll. Ich glaube, langsam müssen wir nicht mehr nur glauben, machen die das alles, was sie uns versprochen haben, sondern wir sehen es jeden Tag tatsächlich in Sprichwörtlich jeden Tag sehen wir, sie tun das, was sie sagen und oftmals sogar noch ein bisschen mehr. Also das ist schon sehr, sehr sexy und ich glaube, vor diesem Weihnachtsgeschäft, bei dem letzten haben wir ja im deutschsprachigen Bereich jetzt nicht so richtig ähm, groß mitspielen können, wobei ein Riesenrespekt an die aktiven Partner, die ich auch in den Chats dann sehe, die alles ausprobieren und machen und tun, auch selbst wenn sie sagen, mich interessiert so ein Vans-Schuh mal gar nicht, weil ich nämlich jetzt auch schon über ein paar 40 bin. Ich bestelle es jetzt einfach, weil das ist auch ein bisschen meine Pflicht. Ihr alle seid Teilnehmer ein, ein, einer Geburtsstunde, eines Geburtsjahres eines Unternehmens. Und dann bin ich Beta-Tester. Dann bestelle ich jetzt halt mal ein paar Aspirin bei der Shop-Apotheke oder ich lasse mir ein paar Bilder ausdrucken bei bilder.de oder ich hole mir so einen Armani-Anzug oder ein Parfüm für meine Frau bei Flaconi oder für meinen Wuff. Wuff. Hier bei Zoo Plus kriegt der Mops jetzt mal Mopsiges zu essen. Das ist wichtig für eure Story, für euer Testimonial, wenn ich zeigen kann, guck mal, das ist mein Backoffice, das ist das getrackte Cashback, das ist das verfügbare Cashback, so habe ich es auszahlen lassen, das passiert zweimal im Monat. Vergleiche es einfach mit dem, was auf dem Markt ist. Das müssen wir tun. Und ich ähm, arbeite gerade stark mit dem Team in Richtung, was jetzt ganz entscheidend ist, sind Tools, die der Vertriebler braucht. Wir brauchen sowas wie GoDaddy in jedem Land damit ich in der Lage bin zu sagen, hallo Peter, du willst hier Business machen, das Erste, was du brauchst, jetzt holst du dir mal eine vernünftige ähm, Domain, mit der du auf Reiso aufmerksam machst, eine andere Domain, mit der du auf EaseMe aufmerksam machst, vielleicht noch eine, mit der du ähm, das ganze Ökosystem bewertest oder, oder, oder. Gleichzeitig hast du endlich mal eine professionelle E-Mail-Adresse, das hast du nämlich dann im Paket mit dabei und nicht mit so dusseligen Gmail, GMX oder Web.de Geschichten. Sowas muss jetzt rein, wurde mir bestätigt, passiert. Ähm, vielleicht diese, diese Business-Karten, diese neuen, da komme ich demnächst mit, mit dem ersten Muster. Diese Woche müssten die bei mir ankommen. Das sind diese Visitenkarten aus, ähm, Metall, die du bekommst, sieht aus wie ein Hardware-Wallet, die du an, an, an, jedes Handy tackerst und sofort geht so ein sogenannter Tree-Link auf, der mir dann hier zeigt, okay, hier kommst du zum, zur Reiso-YouTube-Präsentation, hier zu EASME, hier zu ähm, QCX, natürlich alles personalisiert auf euch, hier hast du meine Social-Media-Kanäle, hier kannst du dich direkt registrieren, ist total sexy, kostet ein Apple und ein Ei solche Sachen kommen jetzt rein, da lege ich jetzt besonderen Wert drauf, weil wir sind in einer Phase, wo wir den Vertrieb aufbauen, wo wir die Positionen aufbauen, wo ihr die höchstmögliche Position generieren solltet. Kunden kommen sowieso. Das geht gar nicht anders. Weil das Produkt funktioniert, kommen die Kunden. Weil es ist nicht so richtig schwierig, jemandem zu sagen, hey, bestellst du bei Zo Plus das, das Essen für deine Mobs? Ja. Bekommst du da Cashback? Nein. Willst du Cashback? Ja. Ich schicke dir einen Link. Das ist ja nun wirklich wie Fische im Eimer erschlagen. Und deshalb sollten wir das tun. Aber jetzt geht es noch viel mehr darum, die, ähm, den Vertrieb aufzubauen, jetzt die Positionen aufzubauen, weil am Ende des Tages sind wir ein, ein sind wir Risopreneure, sind wir ein Affiliate-Team und wir haben jetzt schon Leute, die sechsstellig im Monat verdienen und wir werden Leute haben, die sechsstellig in der Woche verdienen und das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss. Kirchhoff hat eben gesagt, dieses Businessmodell, auch wenn Karrierepläne immer so zwischen 60 und 70, manchmal vielleicht 75, vielleicht auch 80 Prozent ausschütten. Manche erzählen das auch nur, aber das ist dann, wenn wirklich ähm, Heiligabend und und ähm, Ostersonntag auf einen Tag fallen würde, dann würde das tatsächlich das Szenario passieren. Für die ist es wichtig, dass möglichst viel an möglichst viele ausgezahlt wird. Und das sehen wir dann mit dem Upgrade im Karriereplan. Und ähm, dann ist es sehr, sehr ähm, sexy zu wissen, dass wir auch nur 70, 75 Prozent ausschütten. Aber im Gesamtkontext mit dem residualen Einkommen kommen wir auf über 100 Prozent. Klingt verrückt, ist verrückt, ist aber auch Fakt. Lasst uns über ähm, die Erfahrung, die Möglichkeiten, wie ein Kunde mit ISMI jetzt neuerdings ähm, konfrontiert wird, ähm, sprechen. Denn in den letzten zwei Tagen sind ja auch einige Dinge passiert, habt ihr vielleicht schon festgestellt. Dieses Dashboard ist jetzt sortierter, also sprich das Backoffice des Endkunden. Eine separate Sektion, wo er seine Auszahlungen sieht, auch eine Summary, ist auch wiederum sehr wichtig für, also eine Zusammenfassung, eine, eine Historie, wenn man so will, was ich wieder wunderbar zeigen kann. Schau mal, so sieht das bei mir aus. Im ersten Monat habe ich 17 Euro Cashback bekommen, im nächsten Monat schon mehr Shops hinzugekommen, waren es 50. Hier haben wir eine Urlaubsreise gemacht, da gab es 1200. Im Jahresdurchschnitt komme ich so auf 3.000, 4.000 Euro Cashback. Willst du auch? Ich meine, wie beknackt oder besoffen muss jemand sein, der so, nö, nö, ich, ähm, ich zahle den vollen Preis. Ich will auch irgendwie ähm, die Industrie unterstützen. Okay, also das ist schon sehr, sehr ähm, äh, sexy, das dann zu haben. Die Shops sind jetzt komplett kategorisiert nach Ländern. Wir hatten ja zu Beginn die Herausforderung, dass sehr findige Leute über die Suchmaske, über das Suchfeld oben Amazon gesucht haben. Das wurde in Indien displayed. Dann kam man auf Amazon India. Innerhalb Amazon kann ich natürlich wieder Sprache und Country ändern. Und dann kann natürlich kein Cashback bezahlt werden, weil einfach der Vertrag nur mit Amazon India da ist. Jetzt ist es so, schon eine ganze Zeit, alles, was ihr oben in eurem Land findet, das ist das, was auch in euer Land A liefert und B Cashback bezahlt. Was ganz besonders ist bei uns, wir sind ein globales Portal. Die Mitgliedschaft ist komplett global. Was heißt das? Meine liebe Mama ist 78 geworden vor zwei Tagen. Und ich habe hier unter anderem von Bilder.de, das ist ein Partner aus Deutschland, was geschickt. So eine Collage und eine Leinwand und Zeug und Kram. Jetzt ist mein Kundenaccount hier in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich gehe oben auf Deutschland und sobald ich jetzt auch eine deutsche Versandadresse angebe, wird mir hier dann auch der Cashback bezahlt. Das gleiche gilt für euch. Ihr macht einen längeren Urlaub, eine Rundreise durch Amerika. Da gibt es so viele Shops, die am gleichen Tag liefern. Ähm, oder Walmart, wo du sagen kannst, ich bestelle das online und hole das aber im Walmart an der Hauptstraße ab und du bekommst den Cashback. Oder ihr seid mal in Indien zum Taj Mahal besuchen, respektive des Head Office unseres Unternehmens. Ihr habt dort all die Produktpartner. In der Phase, wo ihr da seid, lasst euch doch die Pizza über den Lieferservice aus Indien in euer Hotel liefern und ihr bekommt Cashback. Das ist schon ziemlich, ziemlich sexy, wie ich persönlich finde. Dann in manchen Ländern dort, also wie Deutschland zum Beispiel, sind sechs weitere Kategorien gelauncht worden. Und das ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern das ist auch wiederum eine Verpflichtung, die du eingehen musst als Betreiber eines solchen Portales, wenn du viele tolle, große Produktpartner dabei haben willst. Ich gebe euch so ein paar Insights mal. Warum haben wir jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch nicht drei, vier, fünf, die euch allen vorschweben, die noch nicht da sind? Da gibt es verschiedene Gründe. Die ersten haben zum Beispiel gesagt, okay, ihr seid aber hier in, in Dubai gelistet. Ähm, das ist ein indisches Unternehmen, wenn man so will. Und ähm, wir wissen nicht so richtig, ob das auch relevant sein kann mal für den europäischen Markt. Außerdem ist euer Impressum nicht konform mit den Rechten, die es nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, übrigens weltweit. Das ist auch sehr interessant. Also wurde das Impressum entsprechend ergänzt zu den rechtlichen Grundlagen und schon kamen weitere Shops hinzu. Andere sagen, wir wollen aber spezifisch gefunden werden. Das heißt, wir wollen ganz speziell für Haus und Küche wollen wir eine Kategorie haben, damit auch tatsächlich unter den tausenden Shops, die wir jetzt gerade, wir haben es schwarz auf weiß gesehen, integrieren werden, wollen wir gefunden werden. Also mit der Ergänzung solcher Kategorien ist wiederum ein Meilenstein geschaffen worden, um weitere Shops zu integrieren. Und jedes Mal bedeutet eine weitere Kategorie weitere Shops und somit weitere Einnahmen. Und ich habe eben hier das Beispiel gebracht. Ich gucke mal eben, Zooplus läuft, habe ich gerade getestet. Okay, okay, okay, ich gucke gleich da weiter. Sonst Carsten, du bitte in den Chat gucken. Ähm, ich habe eben das Beispiel gebracht, was das Businessmodell nochmal erklärt. Schaut mal, ähm, residuales Einkommen, passives Einkommen, was heißt denn das? Das heißt am Ende des Tages, ob ich jetzt tätig bin oder nicht tätig bin, verdiene ich Geld. Das sagt der Vertriebler sehr gerne. Und er meint damit jedes Vertriebsmodell. Er sagt, okay, ich bin in einer Aufbauphase und ich habe ein Team, das wächst und gedeiht und Produkte werden umgesetzt und jetzt fahre ich vier Wochen in den Urlaub und in den vier Wochen verdiene ich mehr als zuvor. Das stimmt, bedingt. Der gleiche Vertriebler muss aber auch einsehen, dass wenn jetzt der nächste Laden um die Ecke kommt, der besser, toller, grüner ist, wie auch immer, und ein Großteil seines Vertriebes ihm abhanden kommt, sprich woanders hinwechselt, dann geht das Einkommen weg. Das wird bei uns auch passieren mit einem großen Unterschied. Wir haben echte Kunden, wir haben echte User, Familien, demnächst auch kleine und mittelständische Unternehmen, kommen wir gleich zu, die das Produkt nutzen, die von Reiso gar nicht wissen, die wirklich sagen, das Ding ist toll, plus die physischen Produkte, das Reisexperience. ich will es nicht mehr messen, ich äh, missen, <laughs> pardon, ich ähm, inhaliere das jeden Tag und es geht mir besser, besser und besser. Das sind Einkünfte, die bleiben. Die bleiben aber nicht nur, sondern sie werden mehr. Warum? Weil wir haben ein Kunde-wirbt-Kunde-Modell weil es kommen neue Shops hinzu. Die aktiven Kunden, die festgestellt haben, bevor ich irgendwas online kaufe, gucke ich erstmal, ob es das bei Ismi gibt. Weil ich weiß, ob es ein Prozent ist oder zehn oder zwanzig Prozent oder noch mehr, das nehme ich mit. Jetzt kommt ein neuer Shop hinzu. Das bedeutet, dieser aktive Kunde wird weitere Umsätze, die er online tätigt, jetzt wieder über Ismi, über sein Portal und somit über euch machen. Das heißt, hier erhöhen wir das residuale Einkommen ohne unser Zutun durch Kunde wird Kunde und durch wachsende Stores, aber eben auch durch wachsende Produkte. Stellt euch mal vor, in Deutschland, äh, in Europa würde genauso dieses Rise Experience einschlagen, wie es in den ersten Tagen in Indien eingeschlagen ist. Komplett ausverkauft vom ersten Tag an. Die ersten haben es jetzt bekommen und sie schwärmen. Ich kann immer noch nicht davon reden und ähm, glaubt mir, ich gebe euch das Feedback, sobald ich es habe was mit meinem Feinkostgewölbe passiert ist und sonst mit meiner geistigen Fitness und was es auch alles kann, okay? So, und hier die ähm, Situation zu haben, dass ich jetzt ein Produkt habe, was die Leute lieben und jetzt kommt irgendwann ein nächstes in die Isme Mall. Ihr habt die Stammkunden schon und jetzt sehen die, jetzt kommt Produkt B. Das probieren sie zumindest aus. Und wenn wir immer nur das Beste, wenn es das Beste gibt, anbieten, dann bedeutet das ein permanentes Wachstum eures residualen Einkommens auf echte Endkunden. Und das ist mal richtig, mal richtig sexy, wie ich persönlich finde. Übrigens hier nochmal kurz zurück. Ähm, in manchen Ländern sind nicht all diese sechs neuen Kategorien da, sondern immer nur analog dazu, dass auch passende Shops da sind. So wird das ergänzt. Okay, was richtig toll ist, ist jetzt wieder das Thema, ähm, wenn Cashback nicht getrackt worden ist. Bisher funktionierte das über E-Mails, hin und zurück, schickt nochmal den Beleg und ähnliches mehr. Das ist jetzt seit zwei Tagen komplett in eurem Backoffice. Das heißt, ein interaktives Portal, wo nachdem ich das das ähm, Missing Cashback, also das, was nicht getrackt wurde, dort angeben kann. Ähm, mir, wenn Nachfragen da sind oder eine Statusmeldung nötig ist, dort mitgeteilt wird. Zusätzlich erhalte ich eine Mail als Kunde, die mir sagt, hey, guck mal in dein Portal, es gibt eine neue Statusmeldung zu diesem Effekt. Das ist sehr, sehr schön. Und ich sagte es eben mit diesen neuen E-Mails, die den Leuten bestätigen, hey, dein Cashback ist getrackt, jetzt steht zur Verfügung, setzt es nicht nur einen neuen Standard und bringt eine ganze andere Transparenz, sondern es bringt auch die Firma sehr stark unter Druck, liefern zu müssen, also wirklich technischer Natur liefern zu müssen. Ein so ähm, intelligentes und funktionierendes Tracking-System zu haben, dass wir 99,5 Prozent aller Einkäufe auch tatsächlich abwickeln. Aber auch hier mal von einem, ich darf mich da Profi nennen, von einem erfahrenen Cashbacker zu euch allen. Man glaubt nicht, wie oft wirklich der Fehler beim User lebt, äh, lebt liegt, wenn man Cashback nicht bekommt. Ganz einfaches Beispiel, ist mir selber passiert, sogar gerade in jüngster Zeit. Ich hatte Gespräche mit Uwe und, ähm, und Erwin habe ich das auch schon erzählt? Meine erste Bestellung bei Bilder.de. Da war für Folgendes passiert. Ich habe die Bestellung gemacht, ich habe alles in den Warenkorb reingetan und jetzt Abteilung ähm, geizig. Ich wusste, Bilder.de hat auch immer tolle Coupons. Die hatten wir jetzt bei Ismi noch nicht, das wird alles jetzt integriert. Und somit habe ich auf einer anderen Webseite nach Coupons, nach Gutscheinen, nach Vouchercodes für Bilder.de geguckt. Und dann habe ich auch einen gefunden mit 10%. Und dann hat der Depp Tommy den angeklickt, damit er den Gutscheincode sieht und dann wird aber durch das Cache eures Computers der Einkaufskorb in diesen neuen Link übertragen, der aber jetzt den Tracking-Link dieses Voucher-Portals hatte. Da kann ich lange warten, dass ich Cashback bekomme. Nur mal ein Beispiel, was passieren kann. Oder ich mache ähm, einfach aus der Erfahrung oder aus, dem, aus der Gewohnheit heraus meine Bestellung über den Anbieter, ähm, ohne mich vorher bei ISMI eingeloggt zu haben, weil ich denke, oh, das ist doch jetzt bestimmt immer drin. Oder ich nutze hier mein, mein Funkgerät und mache das über die jeweilige App es wird in Zukunft auch gehen, aber jetzt noch nicht. Das heißt, es sind viele Möglichkeiten, wo ich als Kunde tatsächlich verantwortlich bin und nachschauen muss, was habe ich vielleicht nicht ganz so schlau gemacht, wie ich in meinem Beispiel. Deshalb ist das Cashback noch nicht da. Nichtsdestotrotz auch da probieren die es natürlich für uns hinzuruten, wie es sich ähm, gehört. So, das kurz dazu. Ähm, Finde ich eine tolle, tolle Kiste. Wir haben zurzeit eine Quote von weit über 99 Prozent. Mir ist kein Laden bekannt, der diese Quote hat. Das ist wirklich toll. Und das ist, glaube ich, unser Asset, unser, wie soll man sagen, unser, die großen Werte unseres Unternehmens, dass wir halt Techies haben, die halt, die kommen aus dem Land, was ja, das ist, das, das Internet kommt ja aus Indien, das Internet. <laughs> okay, Brüller. Aber ihr wisst, das ist ein Land, das steht schon klischeemäßig für Techies, für Programmierer und so weiter und so fort. Und unsere Jungs kommen von Cybersecurity, also ist hier eine ganz andere, ganz anderer Standard zu erwarten, ähm, den wir auch vorgeben wollen und werden sicherlich weiter mit Überraschungen ähm, konfrontiert werden, was Tools und Leistungen innerhalb des Portals angeht. So, und ein richtiges Highlight, glaube ich, was eben auch schon ziemlich gefeiert worden ist, ist die ergänzende Sprache und wir starten hier mit Deutsch. Und das passiert am 20. April, dann ist das ganze ISMI-Portal in Deutsch. Das hilft nicht nur euch natürlich, die Kunden zu gewinnen, die dann auch des Angelsächsischen nicht so ähm, mächtig sind. Und oftmals ist ja auch die Google Chrome-Übersetzung mehr so ein Running Gag als die tatsächliche Übersetzung, sondern es wird eine Native-Übersetzung sein, also eine tatsächliche komplette Webseitenübersetzung. Und der ne-, nette Nebeneffekt ist, das bedeutet automatisch wieder mehrere und größere Shops, weil auch das ist eine Bedingung, die manche Shops eben geben, zu sagen, okay, bei euch jetzt gelistet zu werden, macht für uns nur dann Sinn, wenn der typisch deutsch, österreichische und Schweizer Kunde auch mal bitte lesen kann, was er bekommt. 20. April ist es soweit und das Ganze ist in Deutsch. So, was haben wir hier noch? Sollte auch eigentlich auf Deutsch sein. Okay, okay, okay. Jetzt geht's hier im Chat richtig los. Ich lese da jetzt nicht mehr mit. Carsten, du übernimmst das hier und wenn irgendwas wichtig ist, sagst du mir bitte gleich Bescheid. Ich kann immer, immer mitschauen. Marcel, yes, mein Köln-Fan, Freund. Also, und natürlich kommen weitere Sprachen hinzu. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass wir zurzeit Rekorde brechen hier. Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ähm, verrückt. Wir machen... Ähm, solide sechsstellige Umsätze jeden einzelnen Tag. Da man auch mal ein bisschen belohnt werden dafür. Und ich glaube, das wird richtig was ausmachen. Und dann schon ein Blick auf das nächste Upgrade, auf das ich mich wie ein kleines Kind freue, wie auch der Michael Sivnik und alle die, die schon mal in diesem Bereich tätig waren. Ich weiß, Dodi Löw und Christine, Grüße nach Paraguay, ihr seid auch schon wieder live, das ist total verrückt. Ähm, dieses Thema B2B oder Co-Branding oder Partnerprogramm oder White Label, egal wie wir es jetzt nennen. Was mich hier total begeistert, ist diese zwei Schienen, die wir fahren. Es geht also erst einmal in dieser Folie darum, dass wir im nächsten Quartal beginnen, die, diese B2B-Lösung anzubieten als Lizenz für den Reisopartner und natürlich dann auch als Produkt für den jeweiligen, für das jeweilige Unternehmen. Unternehmen, was kann das sein? Das kann der glorreiche 1. FC Köln sein, plus jede äh, Zweitliga- oder Amateurmannschaft. Das kann ähm, eine Fernsehstation sein, das kann ähm, ähm charity organisation sein, Tierschutz, Klimaschutz, ähm, Menschenrechtsorganisationen. Ähm, es können profitorientierte Unternehmen sein, jeglicher Größenordnung, weil die haben alle Kunden oder die haben Fans oder die haben Supporter oder die haben eine große Angestellten-Datenbank. Das ist auch sehr wohl möglich, dass dann Firmenchefs sagen, pass auf, wir schicken jetzt zur Weihnachtsgratifikation zusätzlich noch einen Super Saver innerhalb unseres eigenen Cashback-Portals. Es geht also hier darum, dass da oben links nicht mehr ISMI steht, sondern da steht dann das Unternehmen, das diese Loyalty-Angebote in Anspruch nimmt. Sowas wie es Fluggesellschaften machen oftmals. Die haben ja auch so etwas gerne im Programm Malz and More Kreditkarten. Aber es gibt halt Millionen von Firmen, die gar nicht das finanzielle, die finanzielle Möglichkeit haben, das technische know haben oder gar keinen Bock haben, sowas aufzusetzen. Aber jetzt hiermit sagen zu können, hey, da oben die Marke, die oben links drin ist, die kennst du schon, die magst du, der vertraust du und jetzt eröffnet die dir den Weg zu mehr Cashback und dem Unternehmen gleichzeitig zu noch mehr Kunden. Stichwort Kunde wird Kunde. Das heißt, die erweitern sogar auch ihren Kundenkreis. Man könnte hier jetzt Stunden drüber sprechen. Das ist so sexy, das ist so spannend, was wir hier tun können. Und ähm, wenn ich eben sagte, wir haben das so ein bisschen zweigeschneidert, dann haben wir einmal die Firma, klein, mittel, groß, whatever, und wir haben einmal dich, dich als Reisopreneur, dich als IREP. Denn ich habe eben im englischen Webinar gesagt, die Welt liegt, lebt ja im Wandel. Wenn ich noch vor fünf Jahren ähm, geschaut habe, dann ist das Einzige, was an Werbung lief, hier oder zehn Jahre zurück von mir aus hier, der, der Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer oder die Tilly, was war das noch? Ich weiß nicht mehr. Was hatte die für ein eine Waschmittel? komme ich jetzt nicht mehr drauf. Oder die Prielblumen und dann irgendwann kamen die, die Prominenten, die beknackte Feldbusch mit ihrem Blob von den Spinatsgeschichten oder Sportler oder ähnliches mehr. Das ist ja heute zwar noch da, aber es wird ja nicht mehr, hat ja nicht mehr die gleiche Effizienz wie diese Influencer. Gott hab sie selig. Nicht unbedingt immer die pfiffigsten, was so fehlerfreie Namen schreiben ist, aber sie werden gebucht und sie haben riesen Reichweiten. Sie sind halt Social Media affin, haben das aufgebaut, wie auch immer und wie berechtigt auch immer, lasse ich jetzt mal alles hier im Raum stehen. Aber das Gleiche gibt es auch unter euch und den Partnern, die ihr gewinnen werdet und Partnerinnen, die eine tolle Reichweite haben, die ein persönliches Branding aufbauen wollen, die sich selber im Netz platzieren wollen mit dem Synonym, ich bin für die besten Preise, nie mehr den vollen Preis bezahlen, die höchsten Cashbacks, die exklusivsten Produkte, die tollste ähm, Blockchain, Kooperation, whatever. Das heißt, dieses Angebot geht eben nicht nur an den Fußballverein oder an den Automobilclub oder den UNICEF oder das SOS Kinderdorf, sondern es geht auch an dich brande dich doch selber. Mach doch deine Kundendatenbank, zum Beispiel mit, mit großen Fanpages auf Facebook, Instagram und Co. Mach die doch bekannt. Das ist ein Riesenaspekt. Hat natürlich auch einen Rieseneinfluss auf das Karrieresystem, weil es andere Starterpakete sind, weil es höhere Volumen, die hier passieren sind, weil so ein Paket immer mit einem Gutschein für ein komplett bezahltes White Label System da ist. Das ist toll. Geht los ab dem nächsten Quartal. Die weiteren Details kommen schon auf dem nächsten Webinar. Also ich weiß, eins wird stattfinden Mitte Mai, sicherlich vorher auch noch eins. Das Mitte Mai gibt dann zum ersten Mal alle Details zum Karriereplan, der dann am 1. Juni drüber gelegt wird mit zusätzlichen Funktionen. Aber bis dahin haben wir auch all diese Infos. Aber für euch jetzt schon zu wissen, dass das hier nicht nur so ein Wischi-Waschi-Business-Modell ist, sondern hier geht's um richtig dicke Dinger. Und glaubt mir das, ihr werdet es dieses Jahr noch sehen, dass wir top weltweite Top-Prominente haben, die hier oben stehen mit ihren Charity-Organisationen, große Firmen haben, weil das alles steht und fällt nur, funktioniert oder funktioniert es nicht? Und funktioniert das, treten wir damit eine Welle los, die hast du noch nicht gesehen. Relevante Fragen, okay, okay, super, Carsten, perfekt, danke dir dafür, dass es auf den Punkt gebracht. So, dann Reis Experience, seit wenigen Tagen wird es verschickt in Indien, innerhalb Indiens die ersten Leute, die es bekommen haben, drehen am Rad. Davon kenne ich viele aus guten alten Zeiten und die sagen wirklich nach zwei, drei, vier, fünf Tagen, ich merke, meine, meine mentale Konzentration ist besser, ich habe mehr Energie, ich fühle mich besser. Das ist alles so ein bisschen abstrakt. Mir ist natürlich lieber, wenn ich sage, hey, ich habe das jetzt drei Wochen genommen und ähm, früher war ich ein Fass, jetzt bin ich eine Tonne oder jetzt passt der Bauch wieder ganz in die Weste rein, weil das hat ja auch noch diesen ähm, Gewichtsmanagement-Aspekt drin. Die haben wirklich vor zwei Jahren begonnen. Ihr müsst, ich habe das eben zum ersten Mal richtig, glaube ich, verstanden. Vor elf Jahren kam die Idee Psychogenius. Hier ist ein Bedarf am Markt. Cybersicherheit. Dann irgendwann kam ein Bedarf in Sachen Blockchain, ähm, Krypto, Alltagstauglichkeit. Dann gibt es einen Bedarf für wirklich ein funktionierendes Cashback-Portal, wo ich den gesamten E-Commerce, sprich den gesamten Handel und Handel geht ja ziemlich einher mit Geld, ob es jetzt Fiat oder Krypto ist, ist ja bei, dabei ja völlig egal. Und das ist eh ein fließender Übergang, jeden Tag mehr. Und genauso wichtig ist, dass ich wirklich mich so pfiffig ernähre, dass ich das rundum sorglos Paket habe. Und somit haben die vor zwei Jahren mit, ähm, mit sehr, sehr bekannten Persönlichkeiten aus der Wissenschaft in, in Sachen Nutrition angefangen zu arbeiten, gesagt, wir wollen innerhalb unserer Unternehmungen, was wir dann über den Marktplatz ESMI vermarkten, wollen wir ein Produkt schaffen, ein echtes Lifestyle-Produkt, wo mal schlichtweg alles drin ist. Jetzt bin ich hier kein Profi ich kann da nicht drüber mitreden und ich weiß, der Anovic und Sarah, das geht ja nicht, weil ich war mal im Nutrition-Vertrieb und da hat man mir erzählt, wenn die Darmzotten sich so bewegen, dann ist das ein bisschen unruhig alles und ich brauche dies und jenes, gehöre ich nicht zu. Ich bin immer ein Fan davon, probieren, das ist meine, mein Ergebnis und wenn das Ergebnis toll ist, dann schreie ich sie alle an. Und jeder, der nicht beim Drei auf dem Baum ist, dem sage ich, hast du hier schon hier die Reise-Experience-Nummer genommen. Also wirklich eine Pille am Tag und diese beiden Sachets hier, diese kleinen ähm, ähm, Pülverchen, in einen ähm, Drink rein, Wasser oder Milch, fertig aus. Und das in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und da ist dann alles drin, was ich brauche. Klingt verrückt, ist verrückt, aber irgendwann war auch mal die Erde eine Scheibe, bis sie dann plötzlich rund wurde und das alles eingesehen haben. Also wirklich, es ist alles drin. Wir hatten eben im englischen Webinar das Thema, das jetzt und ihr wisst, wovon ich rede. Man, man ist in den ganzen Chatgruppen und jeder weiß was. Wir haben hier bei uns in der Community sehr viele Doktoren, die übrigens alle auch Minting-Verträge haben, leben. Und die sagen auch jetzt mit, mit Covid, hau dir mal einen 50.000er Vitamin D rein, dann hast du schon mal einen Riesenschritt gemacht. Und der Nächste sagte, du brauchst aber auch dieses Green Tea und den anderen Wort habe ich schon wieder vergessen. Und dann nehme ich das so auf und dann bestelle ich das beim nächsten Händler von Ismi, der das hat und schicke das und, und esse jeden Tag hier zehn Tabletten wie kein zweiter. So, wenn sowas möglich ist, wirklich zu, zu all diese, diese Vorteile hier zu genießen in einem Paket, dann ist das ja mal ziemlich geil. Und, und wenn ihr mal auch wieder die, die Kausalität seht, auf der einen Seite Shopping, das ist toll, macht Sinn. Dann haben wir Minting-Verträge, wir haben Krypto, wir haben einen sehr langfristigen Plan. Und es geht hier um Vermögensaufbau, sowohl auf der Reiso-Seite wie auf der CN Exchange, sprich QCXP Minting-Vertragsseite. So, was bringt mir aber ein super Vermögen, wenn ich es nur noch vererbe an meine kleine Tochter? Die freut sich zwar auch, aber ein bisschen was mag ich auch noch genießen. Sprich, ohne Gesundheit ist alles nichts, wie wir wissen. Und zu Beginn geben die Menschen mehr Geld ähm, für, für ähm, oder sie geben, sie sparen an der gesunden Ernährung, was sie dann später ausgeben müssen, wenn man dann nicht mehr ganz so fit unterwegs ist. Und ich gehöre dazu, ich bin der Größte hier, der Shawarmas und, und Döners und die ganzen Burgers rauf und runter isst. Und wenn man dann hier sowas hat, bin ich da begeistert von. Und dann passt das irgendwie perfekt zusammen, wie ich finde. Und es ist wieder ahead of trend, einem Trend vorausgehen, zu sagen, das ist das Nonplusultra, das rundum sorglos Paket, was ich wie kein zweiter mich freue, den Kürze in Hände zu haben, in Händen zu haben und zu inhalieren. Ihr seht es, es geht um die Körperperformance, es geht um das Immunsystem, es geht um das Gewicht und zwar nicht nur abnehmen oder zunehmen, sondern das perfekte Management. Also auch hier wird im Körper irgendwas gefummelt, sodass das passiert. Ich habe alles, was ich an täglichen Nutrition habe, die mir der Döner leider nicht gibt mit dabei und Last not least, ich habe die Antioxidanzen. Stressmanagement, sehr, sehr gern, Carsten, wirst du dich auch freuen mit sieben Webinaren am Tag. Kann man das mal brauchen? Und die mentale Sharpness, also die Konzentrationsfähigkeit, nicht so richtig verkehrt. Und das Ganze ist in Indien gestartet zu vermarkten und im letzten Quartal diesen Jahres, spätestens im ersten 2022, weil da gehört einiges zu, das wird natürlich dann in Europa produziert, es wird in Europa verschickt, denn das musst du innerhalb von einem Tag beim Kunden haben. Das ist ein bisschen Vorbereitungszeit, was aber für Vertrieb eine super schnelle Zeit ist, wenn ich weiß, hey, das ist jetzt gestartet, wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monaten die lange Nase bekommen von den Indern, die sagen, boah, das ist so geil, du machst dir kein Bild. Ich habe vorgeschlagen, lasst uns ein Incentive machen, lasst uns irgendwas machen, wo jetzt hier zumindest die aktiven Partner, jetzt die paar hundert, die auf dem Webinar heute sind, dass die eine Möglichkeit bekommen, das Show schon mal geschickt zu bekommen, als Incentive, als Belohnung, als was auch immer, dass mir schon mal mitreden kann, dass wir schon mal ein bisschen diese Sogwirkung aufbauen. So sieht das Ganze aus, ist auch schön verpackt, das konnten wir uns eben live angucken via Video. Finde ich, haben sie sehr schön hinbekommen. Auch dieser Shaker finde ich sehr toll und ähm, pausenlos wird man ja angesprochen. Was ist das? Was hast du da für ein Q? Was hast du da für ein E? Was heißt dieses Reis? Ist natürlich auch marketingtechnisch sehr, sehr sexy. Jetzt gehen wir rüber in das Thema QCX, QCXP, CN Exchange, denn das ist und bleibt die Hauptaussage. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. House Token QCX und EASME. Das heißt, wächst EASME wächst unser Reiso-Portal, was wiederum verantwortlich dafür ist, als Katalysator, um ISMI mit Millionen von Kunden vollzustopfen. Wächst ähm, das, die Nachfrage für Rise Experience und für andere physische Produkte, dann geht das immer einher mit dem Haustoken. Und ich glaube, das haben die allerwenigsten so richtig auf dem Schirm. Man guckt so bei diesen ganzen Top 10, Top 20 Token, was machen die alle, was können die alles? Und man, ich glaube, White Paper lesen die allerwenigsten, vielleicht der Carsten noch und, und, und zwei, drei andere. Man guckt einfach, welcher Token ist gerade gehypt, was dahinter ist, guckt man sich gar nicht mehr an. Wird man das nämlich tun, wird man feststellen, die sind wirklich nur gehypt durch PR, durch manipulatives PR. Punkt um aus. Und hier, wir gehen einen anderen Weg es wäre ein einfaches, diesen Token durch die Decke gehen zu lassen, weil dafür haben die Jungs die Top-Kontakte zu den Top-Exchanges. Mit denen gehen die essen, trinken, alles. Und sie werden immer mal wieder angefragt, wollt ihr nicht euren Token auch mal richtig hypen? Wir haben das Potenzial dazu, list ihr bei uns und dann machen wir ein bisschen PR und dann ballern wir das Ding hoch auf 20, 30 Dollar. Machen sie nicht. Sie wollen es langfristig, organisch, substanziell als Utility, als tatsächlich nutzbaren Token etablieren. Und das ist gut so. Kurzfristig hätten wir alle Spaß. Wir würden rekrutieren, bis der Landarzt kommt. Die Kunden hätten Spaß. Aber nach rauf, denkt an das Zitat von Carsten, kommt auch immer wieder runter. Das wird auch bei kleinen Stärkerungen passieren, aber auch nicht so dramatisch. Und als diese Folie hier vor zwei Tagen gemacht wurde, war das Market Capital Capital, also der, die Marktkapitalisierung bei 15 Millionen Dollar, von 5 Millionen ähm, gewachsen innerhalb nur 24 Tagen. Heute sind wir bei 20 Millionen Dollar, also nur zwei Tage später. Ihr wisst selber, was hier gerade passiert, ist sehr, sehr verrückt. Aber das ist substanziell. Das ist auf der einen Seite natürlich durch, ich will jetzt noch Minting-Verträge zum alten Konditionen haben. Immer mehr schweigt sich durch. Hier ist so ein Token, es kommt eine neue Exchange und es kommt wieder eine neue Exchange und es kommt wieder eine neue Exchange, es kommen neue Tools. Und dann ist das aber eine ja, wie ich sagen, soll ich sagen, eine, eine organische, eine natürliche Information, nicht eine gehypte. Und das macht den großen, großen Unterschied. Und ich glaube, hier haben wir einen wirklich spannenden Weg vor uns. Und was mich total begeistert, ihr Lieben, schaut, ähm, nicht nur, dass die Jungs jeden Tag auf die Statistiken schauen. Wie sieht's denn aus? Denn wir bieten ein Produkt an, einen Minting-Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit und alle, die ihn noch bis Ende Mai kaufen, pardon, bis Ende April kaufen, haben 25 Prozent für zehn Jahre fest. Da beißt die Maus keinen Faden von ab. Das ist eine lange, lange Zeit. Dann musst du schauen, wie bist du da. Viele andere Firmen, und ich möchte nicht so viel Negativzeug reden, viele andere Firmen sagen einfach nach mir die Sinnflut lass uns das Ding halten, lass uns die Konditionen beibehalten, lass uns es verkaufen, wie es äh, zu verkaufen ist, machen wir Millionen von Umsätzen und was dann der letzte Kunde, der das dann Ende des Jahres kauft, für eine Option hat, dann später nach 20 Monaten ähm, auszucashen, zu welchem Preis, mir doch egal. Wir haben ein paar Vertriebler relativ glücklich gemacht, wir haben mal eine kurze Hype-Phase unseres Token gehabt und dann nehmen wir das nächste Projekt, das nächste Projekt, das nächste Projekt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist nicht die Intention hier. Das Ding soll etabliert sein. Das soll uns alle überleben. Das soll der Token der Zukunft werden. Und vielleicht brauchen wir genauso lange wie der Bitcoin, um wirklich Gespräch des, einer, einer größeren einer, eines größeren Publikums zu werden. Und das hat Jahre gedauert, um dann später natürlich auch fünfstellig zu werden und schlussendlich sogar die 60.000 zu machen. Das wird sicherlich nicht der Preis eines QCX-Tokens sein. Ich will es mehr philosophisch sehen, dass wir keine Angst davor haben, dass es lange dauert, dass wir hier auf einem Marathon sind und nicht auf einem Sprint. Und wer lieber in Sprints ist, der muss einfach sich für ein anderes Unternehmen entscheiden. Es gibt genug draußen. Da hast du Sprints. Und wenn du viel aufbauen kannst und wenn dir auch egal ist, dass du vielleicht nicht mehr alles Freunde hast, die du jetzt da rein saugst später, dann kannst du woanders jetzt mehr Spaß haben. Wenn du aber Spaß hast, wirklich was Langfristiges zu machen, dann herzlich willkommen. Und dann solltest du auch jeden Tag 20 Leuten davon erzählen. Egal, ob wir jetzt von 3 Cent auf 4 Cent gegangen sind und höchstwahrscheinlich auf 5, 6, 7, 8, 9, 10, höchstwahrscheinlich das All-Time-High in den nächsten Wochen und Monaten von 22 Cent wieder erreichen, darüber hinausgehen, mal wieder runterfallen, wieder aufbauen. Dann solltest du es allen erzählen, weil das ist der Weg hier und da lassen die sich nicht reinquatschen. Das ist so ein bisschen, schaut, ich, so eine Metapher für euch, dass ihr das einmal versteht. Ich bin großer leidenschaftlicher Fan vom ersten FC Köln. Was hat das jetzt damit zu tun? Nicht ganz so viel, außer in einer Situation. Der FC ist so organisiert, dass ein Präsidium nicht alleine entscheiden kann. Wenn die jetzt sagen, okay, der Emir von, von Katar hat jetzt Bock, mal 500 Millionen in den Verein zu ballern, um dann neben Jürgen Klopp direkt noch Mo Salah mitzubringen und ähm, Erling Haaland nehmen wir auch noch von Dortmund gleich mit, dann kann man sicherlich kurzfristig Erfolge haben. Außer Frage. Aber Gott sei Dank hat unser Verein Mitspracherecht in den Fangremien und die sagen, never ever wird unser Verein verkauft und läuft dann hinterher nur noch Werbung für irgendwelche dusseligen Marken und ist im Endeffekt ganz weit entfernt von Tradition und tatsächlich das, was es ausmacht. Genau das gleiche hier. Das kannst du hypen. Du kannst jetzt sagen, Jungs von Binance, lasst uns mal eine Strategie machen die nächsten drei Monate. Ihr wisst dann schon Bescheid, sagt ein paar euren Top-Investoren Bescheid hier geht jetzt ein Token steil, den können Sie Leute jetzt für 4, 5 Cent kaufen und den ballern wir jetzt hoch auf 30. Ist nicht deren Intention. War mir ganz wichtig mal zu sagen, müsst ihr verstehen, für alle, die jetzt schon denken, oh, wir gehen jetzt auf 100 Dollar, vielleicht sind wir das in zehn Jahren, who knows? Ich habe keine Ahnung, mag möglich sein. Ich habe große Fantasie. Ich weiß nur, wir sind in zehn Jahren noch da. Und das ist der alles entscheidende Unterschied. Und dafür wird alles getan. Es wird analysiert und geschaut, wo muss ich an Stellschrauben drehen, dass wir auch Erfahrungen aus der Historie, beispielsweise gibt es sicherlich ein paar heute dabei, die bei Crypto Advice waren, das war der Market Maker von QCX direkt nach der ICO, das ist nicht alles so sinnvoll gelaufen, wie wir wissen. Es kam die Verbannung aus, den, aus Indien, was die Kryptowelt angeht, ohne da jetzt zu sehr einzutreten. Aber man lernt ja daraus. Wie mache ich das? Wie stelle ich Token wieder zur Verfügung? Wie vermeide ich möglichst dass irgendwelche Einzelpersonen, die viele Token halten, allein in der Lage sind, den Preis kaputt zu machen. Und deshalb wird hier viel getan. A, in Sachen PR, in Listings, in der QCX, in der neuen QuickX-Seite, quickx.io, e die permanent abgedatet wird, News haben wird. Die braucht übrigens auch kein White Paper mehr, weil ein White Paper hast du nur in der Phase, wo du Geld einsammeln willst. Das brauchst du nicht mehr. Außerdem evaluiert sich ja auch der Sinn und Zweck. Wenn wir vor zweieinhalb Jahren gesprochen haben über Skalierbarkeit und über, ähm, über ähm, Geschwindigkeit, in der äh, Blockchain-Transaktion. So ist das ja alles nicht mehr aktuell, respektive haben es andere Techniken schon ähm, bereitet. Und dann ist es so geil zu sehen, dass die Adlackers in der Lage sind, die ganze Geschichte zu adaptieren und immer wieder aufs nächste Level zu heben. Und wenn das beim letzten Mal angekommen ist, dann weiß der, es gibt nichts Cooleres jetzt hier. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann reden wir über die CN Exchange. Ich habe es eben im englischen Webinar gesagt. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich dann erfahren habe, dass wir hier so ein DEX-fähig werden. Also quasi gar nicht so ein echtes Binance-Ding, wo ich traden kann, sondern wir nehmen kein Geld von Leuten. Wir sind non-custodial. Intern für mich, ganz ehrlich, ich gesagt, was für eine Scheiße ist denn das? Das ist ja jetzt hier nicht mal zweite Liga. Weit gefehlt. Sie waren wieder ahead of trend. Sie waren der Zeit wieder im Voraus. Das ist der Weg lass die Gelder bei den Kunden, wo die sind und biete die Tools an, biete dieses QuickX-Protokoll in Sachen des Exchange an. Und heute kann ich das überall tun, an vielen Stellen tun. Bei uns in ein paar, sind ein paar weitere Blockchains integriert. Wir sind sehr offen für andere Token aufzunehmen. Und ihr seht, vom Scratch, vom Null, von, von einem Hinterhof, Familienbetrieb, haben wir 520 Prozent Steigerung vom Start des CN Exchange zum letzten Quartal. Schwarze Zahlen alleine sind schon ein Highlight, aber das Ding ist ein Brett. Das ist ein echtes Brett. Und ihr werdet feststellen, hier ist kein Produkt irgendwie an den Vertrieb geknüpft. Wenn jetzt hier die Petra sagt, ach okay, ich brauche 100.000 Token und ich brauche, glaube ich, inzwischen knapp zwei Millionen, wenn ich in die Top 50 will, um nochmal 20 Prozent extra zu kriegen, die kaufe ich mir jetzt. Also zurzeit kann ich sie für zwei, zweieinhalb, drei Cent, ich glaube, wenn ich zwei Millionen kaufe, dann wird es auch auf vier Cent hochgehen, automatisch. Das mache ich jetzt. Weil ich habe eins verstanden. Wenn ich diese Dinger da halte, dann ist es mir total egal, wie der Tokenpreis ist, weil ich weiß, ich bin jetzt Teil dieses Partnerprogramms und zwar für immer und für meine Generationen, die dann noch kommen, kind, Kindeskinder. Und die werden immer einen Teil bekommen. Zu Beginn 1,80 Dollar, dann irgendwann 12 Dollar, dann irgendwann 50, dann irgendwann 200 und irgendwann ein paar tausend Dollar jeden Monat. Wenn ich das einmal verstanden habe und dann auch das Zusammenspiel wieder, hier ist die CN Exchange, die auf der einen Seite auch Marktplatz ist für unsere Produkte, die auch eine Reiseverbindung haben. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir, dass der CNX-Token und der QCX-Token Ende des Jahres eins werden dann ist das so genial im Hintergrund geschnürt von den Leuten, so dass ich dann teilweise nachts aufwache und mir einen Taschenrechner nehme und sage, weißt du eigentlich, das ist ja alles ja nicht nur so Monopoly-Geld und Spielgeld und hier habe ich ein paar Bitcoins, ja, das ist nett, aber ich habe ein paar Millionen von diesen Dingern hier und überleg mal, die kriegen das alle hin. Ey, wir werden, wir werden etwas schaffen, wo ich glaube, das hat noch kein Unternehmen geschafft, auf breiter, breiter, breiter Ebene, von Drittweltländern bis hin zu den vermögendsten Ländern, Menschen wie du und ich wirklich vermögend zu machen weil wir sie auch gleichzeitig dank Carsten und vieler andere ausbilden und sie auf eine Marathonreise schicken und nicht zu sagen, hier, das ist kein rein-raus-Ding. Ja, wenn du es machen willst, es werden jetzt sicherlich mit der neuen Exchange auch andere tun, weil sie sehen, oh, ein kleiner Token hat eine hohe Hebelwirkung, eine potenzielle hohe Hebelwirkung. So ein Bitcoin verdoppelt sich ja nicht mal von heute auf morgen, aber so ein QCX-Token von drei Cent auf sechs Cent, das kann tatsächlich von heute auf morgen passieren. Aber wenn die es echt mal verstehen, mit diesem Minting-Vertrag habe ich eine wunderbare fließende Situation von Ansparen und das begreifen die Masse. Meine Eltern haben noch einen Bausparvertrag. Das darf man keinem erzählen, aber die sind alle äh, kurz vor 80. Den kann ich nicht mehr sagen, Bausparvertrag ist die größte Geldvernichtung und die größte Verbrecherprodukt, was es gibt. Das kriege ich nicht mehr hin. Aber der Gedanke hier, okay, ich kaufe so einen Minting-Vertrag für, für 1000 Dollar, okay, jetzt lasse ich die Rewards da reinspielen, okay, verstehe ich auch. Und dann habe ich diesen virtuellen Minter. Vielleicht sollte ich mir, wann immer es geht, und so spreche ich mit meinen Kunden, mach ein klares Commitment mit dir, weil das ist nicht unser Produkt. Kauf dir spätestens jetzt mit der neuen Exchange, weil es viel einfacher, toller, schöner ist, kauf dir für einen 50er, für 100, wenn du es kannst, für 200 jeden Monat konsequent QCX-Token, die du in dein Sparschwein, in deinen virtuellen Minter reinballerst. Und dann geht der Spaß los. Nach 18 Monaten, nach 20 Monaten holst du jeden Monat raus das, was du gekauft hast, zu einem ganz anderen Tokenpreis. Und dann hast du die Rewards aus dem gefüllten virtuellen Minter. Das zieht sich über Jahre, schaffen wir es hier, residuale Einkommen für Menschen wie du und ich zu erstellen. Und wir sind ganz am Anfang. Wir sind sowas von ganz am Anfang. Und jetzt haben wir noch fucking, sorry, 26 oder 27 Tage im April mit den alten Konditionen. Ich schweife etwas ab. Ich will euch nur sagen, jeder von euch kann easy peasy ein fünfstelliges Einkommen aus dem, vom Null aufbauen, wenn ich jetzt jeden anschreie und jedem sage, was hier bei uns passiert. Das ist einfach nur mein, mein von, von Herzen meine Empfehlung an euch. Ähm, Carsten macht einen riesen Job und ähm, viele andere auch, die mit Tools und Excel-Listen, Hans, vielen Dank, was der Theo macht, ist super. Und die Leute, die diese Telegram-Chats haben, ich kenne sie gar nicht persönlich. Ich bin da überall mit drin, lese mal zwischendurch mit. Top, Riesenrespekt, Riesen und, und ihr habt 95, 98 Prozent positive Leute drin. Das gibt's im Vertrieb nicht. Du hast immer mal 30 Prozent Zombies dabei. Ihr habt mal ein oder zwei. Und wenn ihr einen Tipp wollt, ich schweife ab, dann kickt die raus. Es hat kein Mensch das Recht, mit seiner negativen Laune und seiner schlechten Informations irgendwen anderen herunterzuziehen. Wenn mir auf einen, meine Facebook-Timeline irgendeiner einen Kram reinschreibt oder einen dusseligen Kommentar, was Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr vorgekommen ist, dann lösche ich das weg. Das hat nichts mit Zensur zu tun. Das ist meine Seite. Und ihr bietet einen tollen Support an. Ihr bietet eine mega Motivation an und Stammtische hier und da. Und wenn da so ein Affe dabei ist, ja, dann bon voyage. Das ist nicht die Aufgabe, die euch der Schöpfer gegeben hat, dass ihr mit irgendwelchen Zombies euch abgeben müsst. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Habe ich das jetzt alles gesagt? Egal. Also, 100.000 Token. Jetzt die Möglichkeit, um im nächsten Quartal dabei zu sein. Knapp zwei Millionen braucht ihr für die Top 50. Ich kann es nur empfehlen. Spart es an. Wer sich das jetzt nicht leisten kann, es reicht völlig aus, wenn ihr bis Ende des Jahres mit 100.000 oder die Top 50 erreicht habt. Das saved euren Platz, macht dann Anspar Ansparplan raus und das ist sinnvoll. Und übrigens, meine Tochter ist auf Platz eins. ich will das nur kurz sagen. Und da könnt ihr es wunderbar sehen. Ich nehme nicht einen dusseligen C-Next daraus. Ihr habt schwarz auf weiß, ihr seht, ihr kennt ja die meisten E-Mail-Adressen von Carsten und so weiter. Wir wissen, was wir tun. Wenn ihr seht, dass wir die Dinger rausnehmen, dann wäre Alarm. Aber das passiert nicht. Ich vertraue den Jungs blind. Webinar wird etwas länger. Wir können euch die, Web die Exchange nicht nennen. Jetzt gibt's hier schon ähm, Leute, die die gefunden haben, weil das war geplant, deshalb war der 4. April, das war geplant, Ende letzten Monats zu launchen, weil ganz spezifische Marketingaktivitäten, nicht nur so ein bisschen, ja, jetzt kommt ein Newsletter, chalas, weit gefehlt, ihr seht die gleich, ja, das war geplant. Das war aber nicht abstimmbar mit diesen Marketingaktivitäten. Und jetzt müsst ihr zwei Dinge wissen. So eine Exchange, die sehr wohl zu den Top 10 gehört und an Reputation zu den Top 3 und manche nennen sie sogar Top 1 in der Welt. Ich gehe aber jetzt nicht mit Sicherheit ein, um irgendwelchen Zombies hier den, den Abend zu verschönern. Dann hast du ein ganz klares Commitment zu unterschreiben. Nur die Exchange gibt bekannt, jetzt geht es los. Jetzt war das geplant für Ende letzten Jahr, äh, Ende letzten Monats. Somit ist die Technik schon da. Das Paar ist schon gelauncht. Ein paar findige, pfiffige haben es rausgefunden und ich hoffe, ihr ballert es jetzt nicht in die ganzen Chats raus. Es ist ja jetzt egal, weil morgen, übermorgen, über, übermorgen in den nächsten 24 Stunden bis hin zur nächsten Woche, das ist realistisch, geht das Ganze live. Wir können und dürfen den Namen nicht sagen. Es ist toll, es ist sexy und ich werde danach alles über die machen. Und dann geht es weiter. Wir haben auch Zusagen von den anderen unter den Top 3. Und da gibt es gewisse Hürden, Marktkapitalisierung zu nehmen und, und, und, die wir alle jetzt in den nächsten Tagen übernehmen, sodass wir dieses Jahr sicherlich noch auf vier, fünf anderen Börsen ähm, unterwegs sein werden. Lasst euch überraschen. Und was das alleine bedeutet in der aktuellen Kryptophase, wo Leute solche Token einfach lieben. Und überlegt euch mal eins, und es ist so. Der eine Token heißt Sushi, okay? will jetzt gar nicht drüber nachdenken, was äh, darüber sprechen, was der kann oder nicht kann. Ein anderer Token heißt Fun. Dann gibt es einen, der ist nur, um Bitcoin ad absurdum zu ähm, gründen, äh, zu, zu, ähm, zu deklarieren, gegründet worden. Ein reiner Freak Funcoin, der inzwischen unter den Top 5 ist. Worauf ich hinaus will, ist, stellt euch mal kurz vor, es ist Substanz dahinter. Und jetzt stellt euch unsere beiden Inder vor mit ihrem Schnauzbart. Ich war mit denen hier essen vor zwei Wochen und die Leute wollten Fotos mit denen machen. Nicht, weil sie die kannten, sondern weil die geil und lustig aussahen. Überlegt mal, was wir für einen Kult hier aufbauen können, für einen mega, mega, wie soll ich sagen, für eine Bewegung, die es so noch nicht gegeben hat. Und ähm, lasst euch mal überraschen, was da auf uns zukommt. Also ich habe inzwischen meine Vision sehr stark erweitert und sage, nicht nur reden wir mal über einen Dollar, sondern wir werden in den nächsten Jahren vielleicht auch über 1,50 Dollar oder auch viel, viel mehr. Also das passiert im April, kann jeden Tag passieren. Die müssen es bekannt geben, weil es geht einher mit sieben Tagen vom Start Trading Competition. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass ich auch, die ich auch gar nicht habe, bedeutet, sobald der Token dort gelistet wird, jetzt in den nächsten wenigen Tagen, Stunden, okay, geht das sofort los mit verschiedenen Marketingaktivitäten. Zum Start direkt sieben Tage Trading Competition. Was bedeutet, die ganze Community erfährt, jetzt gibt's den QCX-Token. Das ist ein Payment-Token der Zukunft. Den kannst du schon hier und hier, hierhin nutzen. Der ist auch einhergehend mit einer Exchange mit den und den Vorteilen. Und zwei Inder mit lustigen Schnauzbärten, die schon einiges bewegt haben und bekannt durch Pressefunk und Fernsehen sind, nicht zuletzt durch Seco Genius, stehen dahinter und die haben ein eigenes Cashback-Portal und alles ist davon der Host-Token, ist mal ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sieben Tage gibt's jetzt ein Trading-Competition. Wer macht mehr? Wer kauft mehr? Wer verkauft mehr? Dann gibt es ähm, freie Token, besondere Renditen, besondere Rewards. Also um das Ding richtig bekannt zu machen. On top auf die ganze Geschichte gibt es verschiedene E-Mail-Kampagnen. Dann gibt es alle möglichen Social-Media-Bekanntmachungen. Ähm, Dann gibt es viel Presse dazu. Dann gibt es Live Ask Me Anything, also fragt mich alles Events mit den Foundern und der Community dieser Exchange. Podcasts, Blogpostings, also wirklich massive Marketingaktivitäten, die deutlich und die dafür Sorge tragen werden, dass jeder weiß, auf dieser Exchange uns gibt es. Und ich bin immer Fan von dieser Kettenreaktion. Wenn ich den ersten, das erste Cashback bekommen habe, den ersten Partner gewonnen habe, meine ersten Mining, äh, Minting Rewards bekommen habe, wenn ich mein erstes Cashback bekommen habe, wenn ich meine erste Position erreicht habe, mein erstes Reiseeinkommen. Schaut, alles ist eins in diesem Universum. Und wenn man 10 Dollar verdienen kann, dann kann man auch 100 verdienen und 1000 und auch eine Million. Es ist nur noch, es ist nur noch eine Zahl. Es ist nur noch ein Zahlenspiel. Und genauso ist das hier. Ich schlage hier den nächsten, den nächsten Schritt in dieser Kettenreaktion an, mit diesen Marketingaktivitäten, mit dieser ersten richtig großen Exchange. Wie gesagt, sie wird bei vielen gehandelt als das Nonplusultra, weil sie eben noch ein, zwei Aspekte da hat, die die Klassiker wie KuCoin und, und Binance nicht haben. Aber auch die beiden werden kommen. Dieses Jahr höchstwahrscheinlich, bald höchstwahrscheinlich, vielleicht auch als nächstes Jahr. Who cares? Am Ende des Tages, schaut, wenn ich eins gelernt habe, so ein Karriereplan darf dusselig aussehen, der darf unspektakulär sein. Wenn die Leute Geld verdienen, sind sie happy. Wir können auf den dusseligsten Börsen dieser Welt sein, geht unser Tokenpreis in die richtige Richtung, sind die Leute happy. Also es ist oftmals sehr, sehr einfach, die Mechanismen zu haben und zu bedienen. Wenn ich das aber weiß, hier tun das Leute mit echt Background, mit echt Gehalt, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Dann Produkte. Die gehen live im April respektive Mai. Das, was wir hier sehen, 21. April verfügbar, die QCXP ähm, Hardware Wallets, Giftkarten, wie immer ihr es nennen wollt. Was hier neu ist, sie wird vermarktet über einen Shop in CN Exchange. Macht absolut Sinn, um hier auch nicht zu sehr zu verwirren. Es wird genauso wieder ähm, die Querverbindung zu ISMI geben, wie sie es beim Minting-Vertrag auch gibt. Ohne ISMI kannst du keinen Minting-Vertrag machen, ohne ISMI kannst du die Produkte nicht kaufen und somit ist auch gewährleistet, dass natürlich das äh, Bonusvolumen ähm, und, und mögliche Handelsspannen dem jeweiligen ähm, Reisopartner zugeordnet werden. Also das ist eine, finde ich, sehr schlaue Entscheidung. Außerdem hilft es auch wieder der Exchange und dem Partnerprogramm natürlich ganz andere ähm, Profits zu erreichen. Dieses Paket ist immer zweimal diese QCXP-Karte. Eben hat WebHuff uns die gezeigt, in die Kamera gehalten. Sie ist also komplett, dieser, ihr könnt meine Maus auch nicht sehen, ne? dieser linke Bereich ist komplett transparent, ist sehr, sehr geil gemacht. Und weil wir uns jetzt für die, die neueste Version entschieden haben, die eben nicht nur einen Token halten kann, sondern tatsächlich QCXP, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin und alle ERC20-Token, können wir ihn nicht vorher aufladen. Das war vorher der Gedanke, hey, da sind schon 1000 Token von QCX drauf. Außerdem, wenn wir so einen weiteren Run machen, ist das irgendwann auch nicht mehr kalkulierbar. Außerdem sind wir so viel flexibler. Wenn ich das weiter verschenken möchte, dann entscheide ich, was ich auf diese Karte aufspiele. Zweier Paket inklusive Expressversand 99 Dollar, 30 Bonusvolumen sind da ähm, gehen da mit einher. Ich glaube, über das Produkt haben wir schon oft genug gesprochen. Was wir im Call eben noch angesprochen haben oder ich angesprochen habe, ist, können wir hier 50er, 100er Pakete machen für Führungskräfte, für Leute, die das eben als <clears throat> Giveaway, hey, mach einen Minting-Vertrag, ich schenke dir hier diese Karte oder auch als als, als klassisches Verkaufsprodukt ähm, aufbauen wollen. Und das haben sie auch zugesagt. Standard wird erstmal sein, zwei Paket mit Expressversand direkt an, ähm, zum, zum jeweiligen Kunden, 99 Dollar, 30 Dollar. Bonusvolumen, Verkaufsstart 21. April. Und hier gehen wir, ähm, geben wir ein zweites Paket. Das besteht aus einmal diesem 24 Karat vergoldeten QCXP ähm, physischen Coin-Token. Habe ich den hier? Nee, ich habe nur so ein Bitcoin-Ding hier, aber vom Prinzip so, nur dass unser wertvoller ist. Und einem einem Hardware-Wallet, einmal dieser Giftkarte. Diese beide in Kombination, weil ihr müsst uns eins verstehen, bis wir die Logistikzentren nicht weltweit haben, ist es sehr schlau, Dinge zusammenzufassen, weil oftmals der Versand ähm, bis nach Paraguay, liebe Dodi, auch gern mal 45 Dollar und mehr kostet, damit ihr das auch innerhalb von zwei oder drei Tagen habt. Das heißt, es ist immer inklusiv Expressversand mit dabei. 35 Bonusvolumenpunkte bei dieser Kombination. Und auch hier habe ich gefragt, können wir diese Token auch einzeln in größerer Stückzahl bestellen, weil auch hier jeder, der bei mir im Büro sitzt und einen Minting-Vertrag macht, dem möchte ich das gerne schenken, sodass er so einen physischen, so einen Anker hat, das ist schon ein bisschen NLP fast, den er in der Hand hält, um dann ähm, ja eine, Wertschätzung zu haben, eine Erinnerung zu haben an all diese ganzen Geschichten. Dann neue Minting-Vertragskonditionen. Die meisten kennen sie schon. Hier sind sie nochmal schwarz auf weiß. Es ähm, geht los ab 1. Mai. Ganz wichtig vorab, dass das wieder nicht ähm, später untergeht. Sekunde kurz, ihr Lieben. Boah, ganz schön voll hier. Ähm, am 1. Mai, alle, die bis wissen Sie, wie viele Tage der alte April hat, die bis zum, ähm, bis zum 31. Mai, April, also bis Ende April, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ähm, den alten Vertrag kaufen, haben die alten Konditionen natürlich, die verändern sich nicht. Hast du jetzt einen 5000er Vertrag, hast du 25 virtueller Minter und das Ganze 30.04. Danke, Carsten, mit dir kann man arbeiten. Ähm, und das Ganze für zehn Jahre. Okay, diese neuen Bedingungen sind am 1. Mai tätig. Was wir sehen, die Hauptlaufzeit des Hauptvertrags ändert sich von 20 Monaten reduziert auf 18 Monate. Die Prozente bleiben gleich. Somit ist das nach wie vor ein sehr, sehr sexy Produkt. Dann gibt es wiederum den kostenlosen virtuellen Minter und hier ändern sich zwei Dinge. Die Ladekapazität wird reduziert und die Prozente werden reduziert. Die Laufzeit bleibt identisch. Das heißt, bei einem 500er Vertrag heißt die Kapazität 500 Dollar. Deshalb steht hier einmal. Das heißt, wenn ich für 500 Dollar als Beispiel, das kann ich jetzt nur rechnen, 500 Token kriegen würde, das wäre der Fall, wenn ein QCX 1 Dollar kostet, dann kann ich nochmal 500 Token in den virtuellen Minter tun. Und darauf bekomme ich 10 Prozent pro Jahr, ab das 10 Jahre zur Verfügung. Ich gucke nochmal kurz in den Chat, ob hier noch was kam. Ah, ich komme so viel, 30.04. Danke. So, dann beim zweiten Vertrag mit den 1000 ähm, Dollar, da habe ich halt die Ladequalität, äh, Kapazität von 1,25 Mal, also sprich 1250 Dollar Wert an QCX-Token, die mir mit 12,5 Prozent ähm, mich belohnen für 10 Jahre. Beim zweieinhalbtausender Vertrag ist anderthalb Mal so viel Platz im virtuellen Winter und beim ähm, 5000er das Doppelte, also ich kann im Wert von 10.000 Dollar in meinen Minter laden. Aber auch hier gibt es gleich eine ganz wichtige ähm, Veränderung, Schrägstrich, wie ich finde, absolute Verbesserung, ähm, 20 Prozent. Und was wir auch eben von WebHub bestätigt bekommen haben, dass wir bevor der 1. Mai ist, schon erfahren werden, wie die Konditionen dann im nächsten Quartal aussehen werden. Sodass wir auch in den Präsentationen wieder ganz klar sagen können, guck mal, das sind die Konditionen. Aber noch bis Ende Juli hast du diese, die wir jetzt hier sehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und eben habe ich gesagt, wie wichtig es ist, dass die Jungs immer ein Auge haben, was passiert, die Statistiken. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir mit dem maximalen Supply hin? Wollen wir, wir wollen ja nicht irgendwie wie Ethereum eine Open-End-Anzahl an Token haben. Oder ich kenne Projekte, die haben Trillionen von Token. Mag cool sein, möglicherweise, ich weiß es nicht genau. Aber wir wollen eine ähm, entscheidende Rolle spielen, auch nicht zuletzt, was die Marktkapitalisierung angeht. So, was sich jetzt noch ähm, verändern wird, das haben wir gerade gesehen, ab dem 1. Mai ist der Hauptvertrag nur noch 18 Monate. Das haben wir gerade abge äh, abgecheckt. Außerdem, nicht nur aufgrund der jetzt noch aktuellen, permanent sich wechselnden und gerne auch mal sehr, sehr hohen Ethereum, Gas, Benzin, ähm, Gebühren, wird die Auszahlung aus dem virtuellen Minter jetzt immer nur noch einmal im Monat stattfinden. Das gilt für uns alle, auch für die, die alte Verträge haben. Okay, nochmal unsere Konditionen, 25 Prozent beim 5000er und, und, und, das bleibt für die komplette Zeit, wo ihr den habt. Und für alle, die noch bis Ende Mai, äh, Ende April, pardon, den Minting-Vertrag kaufen. Die anderen Dinge hier werden für alle angepasst. Das haben die in den Terms and Conditions drin. Und das ist ganz wichtig. Und mich begeistert das total zu sehen, dass die sich einen Kopf machen. Wo wollen wir hin? Was sagen wir dem Kunden, der am 31.12. einen Minting-Vertrag macht, bei vielleicht einem QCX-Preis von, keine Ahnung, 76 Cent, einfach mal aus der Luft gegriffen, wie sieht das bei dem nach 18 Monaten aus? Oder dann nach 10 Jahren im virtuellen Winter? Das muss alles be betrachtet werden und Dinge ändern sich. Einmal im Monat, geile Geschichte, weniger Kurs, Kosten und gleichzeitig eine bessere Balance der Auszahlung auf dem Markt. Denn wir haben in der letzten Zeit festgestellt, dass ein paar pfiffige Leute, und ich meine das durchweg positiv, festgestellt haben, hm, die haben ja etwas nicht bedacht. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit, mal richtig clever mein Ding vollzuballern. Ich ziehe aus dem virtuellen Minter eine Million Token raus, wenn der Preis toll hoch ist, dann verkaufe ich die, das bringt den Preis wieder runter, kaufe zurück und lade jetzt 1,1 Million Token rauf oder nehme den einen Profit mit. Das ist super smart, aber es ist für das gesamte Ökosystem und für die gesamte Situation, dass wir jedem hier einen Vermögensaufbau fair und auch noch dem letzten, der Ende des Jahres oder auch am Anfang des neuen Jahres, wenn wir noch weitere Minting-Verträge außerhalb Reisos verkaufen, sollten noch Token da sein, eine viel bessere äh, Chance gibt. Also am 10. Erfahr, äh, erfolgt die Auszahlung. Und ganz wichtig, diese Ladekapazität wird jetzt als Incentive angesehen und das ist so schlau gemacht. Das heißt, jeder kann rausziehen, wie er lustig ist, aber auf Kosten der Kapazität. Habe ich eine Million, oder nehmen wir das Beispiel hier, habe ich 100.000 Token Kapazität in meinem Minting-Vertrag und jetzt lade ich 60.000 rauf und die 60.000 nehme ich dann irgendwann raus wirst du immer tun kannst, dann kann ich diese 60.000 nicht mehr hinzugeben, sondern habe nur noch die 40.000 übrig. Oder bei denen bei euch, viele von euch haben Kapazitäten von zwei, drei Millionen. Wenn ich dann sage, jetzt will ich aber mal 500.000 auscashen, okay, dann mach das sehr, sehr gerne und genieße es und sprich drüber. Aber du kannst nur noch zweieinhalb Millionen von deinem ähm, Kapazitäts Maximum ähm, nutzen. Sprich, das, was du rausnimmst, kannst du nicht wieder reintun. Und das bringt mich dazu, was der, ich glaube, der Hans und der Theo so schön schulen und der Carsten, dass wir das als Gänze sehen, das Produkt. Mit dieser Ansparphase, dann sind die 18 Monate um oder 20 Monate aktuell noch, dann wird mir monatlich das ausgezahlt mit dem aktuellen Tokenpreis natürlich. Dann habe ich den virtuellen Minter, der mir jeden Monat die Rendite, die Belohnung rauszieht und wir müssen einfach nur dahin kommen, dass das schon komplett Lebensunterhalt ist, plus Urlaub, plus Spaß, plus Zweitwagen. Und dann habe ich wirklich ein Konzept, was langfristig ist und was alle Dinge bedenkt, die wir, ähm, die wir am Start haben. Jetzt sehe ich gerade hier im Chat geht die Post ab hier. Äh, Carsten, du hast einen Blick drauf. Wir sind ja gleich, gleich ähm, bin ich dann live mit dabei. So, dann Trading Tools. Das geht live am 20. Mai ähm, diesen Jahres zwei verschiedene Optionen gibt es prinzipiell. Was heißt Trading Tool? Trading Tool bedeutet, ähm, dass, die, ähm, dass, der An dass der CN Exchange Kunde, der dieses Produkt nutzt, was es in der Version Professional für 329 Dollar pro Jahr gibt. Da werden auch wieder Bonusvolumen, aber die wussten sie eben nicht. Die werden bestimmt hoch sein. 329 Dollar äh, pro Jahr. Und in der Professional Plus Version Unterschied ist, die Pro-Version kann bis zu 100.000 Dollar Trades machen. Die Pro Plus hat, glaube ich, gar kein Limit oder ein paar Millionen. Wenn Carsten du es noch weiß, schickt Tickers mir mal rein. Ich weiß es nicht mehr. Also da habe ich dann für professionelle Trader, die ein paar Millionen fummeln wollen. Okay. Ich habe all die großen Exchanges von Bitpanda über Binance, über Bitrex, über Bitfinance sind angeschlossen. Und jetzt habe ich hier ein Tool, eine, eine, App quasi, die läuft. Lass mich kurz in den Chat gucken, ob da schon was steht. Vermutlich ab 1. November habt ihr jetzt sobald Bestellungen. Okay, okay, okay. Ja, da gehe ich auch von aus, wenn, wenn das die Frage ist zu der Folie zuvor. Da gehe ich auch von aus ab 1.5., aber gut, dass du reingetackert hast in den Chat. Frage ich gleich den Doktoren nochmal. Ähm, hier geht es jetzt darum, wo ich eben sagen kann, ich mache solche Ping-Pong-Trades, solche Loop-Trades, solche Arbitrage-Trades, die einfach im Hintergrund laufen und die mir dann einfach, wenn ich morgens aufwache, ein ähm, Grinsen aufs Gesicht ballern, weil sie eben für mich die Dinge machen, die mir eine einzelne Exchange nicht erlaubt. Es ist sehr kompliziert. Ich habe einen Demo-Account. Ähm, deshalb warte ich hier, bis Carsten sich da auch reingefuchst hat und es mir dann erklärt. Da bin ich ja immer Fan davon, es mir lieber persönlich zu erklären zu lassen. Ich bin aber auch in der Telegram-Gruppe von diesem Anbieter und zu sehen, was die dort an Service, an Support bieten und an Ergebnissen. Top, freue ich mich drauf. Und natürlich wieder ein schönes Thema auch, was den Profit der Exchange nach oben bollern, ballern wird dadurch, dass unsere User wunderbare Ergebnisse erzielen mit diesen Trading Tools. Da mögen auch mehr von kommen. Das ist das Erste, was live gehen wird, und zwar am 20. Mai. Jetzt wieder den Kreis zu schließen. Ich gucke nochmal kurz in den Chat. Ist unser hauseigener Trading-Bot? Nein, Tarek, das ist kein hauseigener. Ähm, ach, Carsten, ach, was soll ich machen? Du hast das ja alles schon. Okay, Sabine, Carsten schreibt das alles auf, sonst, sonst wird das jetzt hier zu lang sein. haben wir probiert, mit dem Chat aufzulassen. Okay. Ähm, Pre-Launch-Phase über ein Jahr geht jetzt zu Ende. Jetzt haben wir gleich einen festen Termin, wo es in die offizielle, wir nennen sie Soft-Launch-Phase geht. Sprich, wir, wir strecken den Kopf aus dem Boden. Wir gehen unterm Radar nach oben und ähm, es geht dann offiziell los mit Presse, Funk und Fernsehen und auch einer entsprechenden Veranstaltung. Was man aber in dieser Pre-Launch-Phase so ein bisschen bewegt hat, ist schon wirklich à la Bonheur. Noch einmal, der ganze Laden mit Immobilien, mit den Setups, mit den Programmierungen, mit dem Rekrutieren der Human Relations von knapp 100 Angestellten inzwischen, das ist alles fast zu, acht, zu, fast zu 100 Prozent, ich glaube zu 80, 90 Prozent remote, also von zu Hause aus passiert, die durch die sehr, sehr ähm, starken Mechanismen oder Maßnahmen, die in Indien getroffen worden sind. Wobei ich glaube, in Deutschland sind sie auch nicht von schlechten Eltern. Ähm, danke der Mama dort. 7000 Stores sind inzwischen schon live. Das ist mal geil. Über 2.500, über 2400 Leute haben die Red Stars und aufwärts erreicht. Ein Venus schon, sieben Mercuries, mit Sicherheit in diesem Monat den ersten Jupiter, den nächsten Venus und viele neue Mercuries, allein durch die Sache als solche, durch diese Kettenreaktion, über die ich gesprochen habe, die alten Minting-Konditionen noch zu haben, das geht zurzeit so sehr ab. Wir haben über drei Millionen ausgezahlt. Das ist nichts, das ist auf der einen Seite toll, das ist aber eine Lachnummer. Wenn das Ding hier richtig an den Start geht, jetzt, ihr seht gleich das Datum, und spätestens dann zum offiziellen Kickoff-Start mit all dem, was sich gerade inkognito hier anschließt, weil sie verstehen haben, die machen es hier anders. Ich habe mein Kryptospiel, was ich brauche dabei, aber substanziell, aber ich habe auch ein seriöses Unternehmen, was Büros aufmachen wird auf dem ganzen Planeten, so auch Deutschland, Österreich, Schweiz, weil wir die Steuern auch bezahlen werden in diesen Ländern, was nicht jeder Laden automatisch tut. Das ist schon ähm, was anderes. Und dann machen wir auch drei Millionen im Monat und in der Woche, die ans gesamte Affiliate-Team gehen. Uprise, ich finde es again, äh, again, ich finde es schon wieder wunderbar, nicht nur dieses ähm, Lifestyle, Tomorrow's Lifestyle Today, sondern dieses Uprise als Branding für wirklich ähm, Reiseseminare, für hey, wir können von den Indern mal richtig was lernen. Die sind jünger als ich, die sind jünger als Cast, die sind jünger als viele von euch auf Sendung. Äh, was die aufgebaut haben, Multi, Multi, Multimillionen Unternehmen, was Mindset angeht, was Unternehmertum antut, angeht, da kann der klassische Network ähm, Firmeninhaber schlichtweg nicht mithalten. Und wir wollen wirklich mit dieser Uprise, mit diesem Branding durch die Welt gehen, also Offline-Schulungen mit Spaß zu verbinden. Ähm, das ist schon ähm, eine ganz andere Hausnummer, weil ich, als ich verstanden habe, was dahinter steckt. Also nicht nur, dass wir uns die bekanntesten externen Trainer holen, sondern wir haben auch Inhouse und in unserem Team ein paar Leute, die echt schon was bewegt haben, von denen man wirklich lernen kann und nicht zuletzt von den beiden Inhabern als solches. Ähm, und dann natürlich Rise Experience. All das ist in dieser Pre-Launch-Phase an den Start gebracht worden. Und jetzt kann nur noch ein Auftrag heißen, ihr Lieben. Es ist jetzt nicht, wie ist das genau, wie ist dieser BV und hier weiß ich auch nicht und die Farbe gefällt mir nicht. Ihr müsst hier auf den Punkt kommen jetzt. Ihr müsst nicht, sorry, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr dürft, ihr solltet darüber nachdenken, es jetzt ernsthaft zu betreiben. Und da gibt es diesen Tipp, der hier unten steht. Baut euch eure Position auf. Es wird nie mehr so einfach wie im April. Es wird nie mehr so einfach. Wir haben die, das Blessing des Minting-Vertrags. Das haben die in Indien nicht. Das haben die in Amerika nicht. Das haben die in manchen Ländern nicht. Aber wir haben das. Damit es aufzubauen, ist super simpel. Guckt, welche Position ist möglich. Weil mit dem neuen Karriereplan, der natürlich viele Updates hat, habt ihr diese Karrierestufe und die damit einhergehenden Sonderkonditionen. Und es ist einfach, wie ihr schon wisst, neben dem Binärplan auch noch der Unilevel-Plan, sprich auch an einer Linie, an der ersten Partner, an den ersten Partnerin, die ich gewinne, schon zu verdienen, ohne dass ich links und rechts brauche. Das habe ich bis zum Ende des Jahres durchgehend als Worst Case, als schlechtester Fall. Das heißt, jeder von euch kann sich natürlich von Nehmen wir mal an, ihr macht den Black Star. Ihr könnt natürlich dann im Laufe des Jahres die anderen Positionen Jupiter und Co. erreichen, aber ihr könnt nicht darunter fallen. Hinterher bitte nicht sagen, ich habe es ja nicht gewusst. Es wird nie mehr so einfach wie im April. Wir fahren zurzeit Umsätze, die sind sechsstellig jeden Tag und sie fangen nicht mit einer Eins an. Und Carsten und das Team oder Michael und das Team und Borot oder Arild aus Norwegen oder der Vinish in Indien und, und, und, die laufen gerade erstmal warm wir werden, glaube ich, einen sehr historischen Monat haben. Aber ich würde am liebsten, dass, dass viele von euch, die jetzt hier live am 4. April, am Ostersonntag, Jesus jetzt 22.25 Uhr bei uns in der Wüste, die jetzt drauf sind, dass man mehr als die normalen ein, zwei Leute dann täglich davon profitieren und diesen Kick kriegen und jetzt verstehen, was der Typ mit diesem dusseligen Hut hier erzählt hat, war nicht ganz so blöd. Lass es uns mal machen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und dann durchziehen bis Ende des Jahres. Das sind neun Monate mal richtig am Rad drehen. Ihr könnt euer ganzes Leben verändern. Aber schaut, das Einzige, was im Vertrieb heute noch die Frage ist, leider, sind die echt? Ist das ein Exit-Scam? Meinen die es ernst? Sind die langfristig ausgelegt? Oder ist das mal wieder nur mal kurz? Die Großen verdienen sich eine goldene Nase, nach mir die Sinnflut, verbrannte Erde, ihr wisst, was los ist. Oder ist es was, wo ich eben nicht mehr neu aufbauen muss? Und wenn so ein bisschen dieses Gefühl rübergekommen ist, dann gebt Gas. Egal ob neben- oder hauptberuflich, egal was eure Ziele sind. Aber diese paar Tage im April und dann der ganze Rest diesen Jahres, der kann das komplette Leben von euch und euren Kindern positiv auf den Kopf stellen. Wir gratulieren an Peter Küsters. Nein, wir gratulieren Peter Küsters. Du erinnerst mich an irgendeinen Schauspieler, Peter, erstmal Riesenjob Mercury und das bevor dieser verrückte April kommt hier, vielleicht machst du ja auch noch den, den nächsten sogar hier, sensationell. Ich überlege, war das nicht das Spiel, das, das feuerrote Spielmobil oder wie hieß denn das noch? Ich komme nicht drauf, aber du erinnerst mich an so einen Schauspieler aus dieser aus dieser meiner kind Kindheitstage. Ich meine das aber ganz liebevoll. Peter, geil, geil, geil, geil. Ich glaube, wir werden noch ein paar davon sehen. Das ist super, das bringt dich so nach vorne, denn Mercury hast du bis Ende des Jahres und höchstwahrscheinlich noch einiges darüber hinaus, was ihr feststellen werdet, wenn der neue Karriereplan kommt, weil ihr werdet die Stufen nur noch so ups, durchfliegen. Und das mit dem White Label Programm obendrauf. Macht euch mal keine Sorgen, dass wir irgendwelche Volumina von Minting-Verträgen nicht mehr auffangen. Ganz im Gegenteil. Und hier ist das Datum. Am 1. Juni 2021, da starten wir offiziell, offiziell in den Soft Launch. Von der Pre-Launch-Phase in die Soft Launch-Phase. Im Endeffekt heißt es, jetzt sind wir da. Jetzt geht es los. Jetzt kannst du von uns lesen. Jetzt machen wir ernst. Jetzt soll, soll man uns an den Aktivitäten auch messen dürfen. Was in dieser Soft-Launch-Phase passieren wird, ist auf der einen Seite, es wird der Karriereplan, dieser Hybrid-Karriereplan, der wird integriert. Und Kschittic hat es eben gesagt, wenn man das wirklich mal ähm, genau betrachtet, dann zahlt er mehr als 100 Prozent auf. Das hört sich total verrückt an, das hört sich schon wieder nach diesen ganzen ganzen Nepper, Schlepper, Bauernfängern-Geschichten an, aber durch diese Maßnahmen, durch diese Art, residualem Einkommen zu generieren, kann man das tatsächlich so sehen. Ähm, was in der Soft Launch Phase noch passiert ist, dass alle Auszahlungen auch komplett an eure Bankkonten gehen. Unter der Berücksichtigung der lokalen Steuer wird alles das Unternehmen übernehmen für euch. Das kannst du sonst im Network nicht hinbekommen. Wenn du es seriös und langfristig aufbauen willst, musst du das tun, werden sie tun. Die Co-Branding-Version wird starten innerhalb dieser Soft-Launch-Phase, also die Möglichkeit für dich selber, dich zu branden oder Firmen, klein, groß, Charity, profitorientiert zu generieren. Ähm, selbstverständlich wird ESMI und die Pulldowns Mini oben viele weitere Flaggen haben, weil wir in dieser Soft-Launch-Phase ganz bewusst in Länder gehen, nicht zuletzt durch Dodi und ähm, Christine, die nach äh, Paraguay gezogen sind. Wir haben in der russischen Föderation sehr viel Aktivität in Lateinamerika allgemein und natürlich in vielen asiatischen Ländern. Ähm, diese Uprise-Events, diese Offline-Events, wo du die, die ähm, Gründer anfassen kannst und wirklich mal diesen Spirit einatmen kannst, werden in dieser Soft-Launch-Phase ähm, stattfinden. rise experience wird es in Europa geben, innerhalb dieser Soft-Launch-Phase und natürlich alles, was jetzt dann noch wichtig ist, Übersetzungen der Seiten, Landingpages, Videos, Tools, alles wird dort Dafür ist diese Phase da. Die startet am 1. Juni mit Pressefunk und Fernsehen. Ich übertreibe Fernsehen vielleicht nicht, vielleicht ein paar Lokalgeschichten. Aber wir werden richtig trommeln, dass man weiß, jetzt geht's los. Es wird natürlich an dem Tag auch ein Online-Event, sowas wie heute stattfinden, nur halt im großen Stil. Um dann, und das eben auf der nächsten Folie, eine Phase zu erleben, die einen fantastischen Kick-Off-Incentive, den es nur einmal geben wird, zur Verfügung stellt, und zwar all denen, die jetzt auf Sendung sind, sprich dabei sind und in dieser Soft-Launch-Phase an Bord kommen. Details folgen. Ich bin ähm, auf einiges gefasst. Und die ganze Soft-Launch-Phase geht bis zum 1. Februar, denn am 2. Februar, am 2.2.2022 haben wir offline mit Anfassen, mit Schmecken, Riechen und Bussi links und Bussi rechts unsere, unseren Grand Lounge, die große Convention. Und es ist uns völlig egal, ob die in Indien stattfindet, weil die das besser organisiert haben als die Typen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Vielleicht findet es in den UAE statt. Das sollte kein Problem sein, weil die machen das hier sehr, sehr pfiffig. Vielleicht müssen wir nach Zanzibar, vielleicht nach Mexiko, vielleicht nach Paraguay, vielleicht nach Bangladesch, vielleicht nach Australien. Worauf ich hinaus will, ist, das Ding wird offline stattfinden. Und das Ding wird ein Kracher. So viel steht fest. Ihr habt jetzt gesehen, was unterm Radar die Jungs bewegt haben. Jetzt haben wir das erste Mal ein festes Datum. An dem Tag startet es. Und das Verrückte ist, ihr, ihr jetzt auf Sendung seid oder die Aufzeichnung anschaut, ihr könnt an dem Tag schon finanziell frei sein. Wenn wir jetzt die richtigen Dinge tun, neun Monate, keine Schmerzen, Vollgas, Vollgas, Vollgas, in den Möglichkeiten, die ihr habt, unter Berücksichtigung, Berücksichtigung des Hauptberufs, der Familie, der Freizeitaktivitäten. Aber die Zeit, die ihr habt, wirklich konsequent positives Mindset, Incoming Bringing Activities, dann kann am dem 2.2. für euch nur noch Celebration sein. Nur noch mal kurz auf der Bühne aufschlagen, irgendeinen Preis abgreifen, einen, einen Jahresbonuscheck und dann zu so sagen, ich gehe an den Strand. Mag verrückt klingen, dieses Webinar wird in YouTube sein, hört es euch an am 3. Februar und schaut mal, wie viel das Ganze ähm, abweicht von dem, was ich euch gerade hier schön bemalt habe als Aussicht. Ich freue mich drauf wie kein zweiter. Und ähm, auf der einen Seite haben wir jetzt echt viel Zeit und es ist trotzdem eigentlich nichts an Zeit. Weil leider die allermeisten fangen an, so Mitte Januar mal darüber nachzudenken, ach, zu diesem Ground Lounge könnte ich ja mal ein bisschen sponsern, ein bisschen Leute aufbauen. Leider wenige fangen jetzt an, am Ostersonntag, am Ostermontag oder spätestens übermorgen zu sagen, das werden die geilsten neun Monate oder wenn wir dieses Datum hier nehmen, dann demnächst die besten elf Monate meines Lebens. Elf Monate, das ist nichts. Das ist ein Drittel der Ausbildung. Das ist etwas mehr als eine Geburt. Das, dauert, das ist die Hälfte von der Lieferzeit meines ähm, Tesla Cybertrucks. Und das ist ähm, ja, ungefähr die Zeit, die der 1. FC Köln keine drei Punkte geholt hat oder Schalke 04. Hm. Ähm, es ist nichts. Aber den Unterschied macht ihr. Fange ich jetzt an? Fange ich morgen an? Fange ich Muttertag an? Fange ich Silvester an? Das liegt an euch. Ich freue mich drauf wie kein zweiter. Es ist ein geiler Laden, was hier entstanden ist. Ich bin total stolz, bin total happy, Teil davon zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt da bist, Carsten, ob du noch was ergänzen willst. Ich hole gerne auch nochmal Dr. Kcetic rein für ein paar Dinge. Der Chat ist eh die ganze Zeit aus Peter Lustig, den meinte ich aber nicht Peter, den meinte ich nicht. Nein, ich meinte nicht Peter Lustig, Spielmobil habe ich geliebt. Okay, jetzt kommt hier die ganze Geschichte. Sagt mir, ähm, was, äh, was ihr denkt dazu. Äh, die Fragen, ich glaube, das machen wir alles. Carsten, wir haben einen Workshop am Dienstag in Deutsch. Da wird Dr. Citic auch da sein. Und wir haben dann höchstwahrscheinlich am Mittwoch, das war auf dem letzten falsch gemacht, höchstwahrscheinlich am Mittwoch eine Präsentation in Deutsch und in Englisch live, Carsten und ich, mit den Minting-Konditionen, Fokus darauf, die wir dann auch hinterlegen, wo ihr richtig Gas drauf geben könnt. Also das wird nicht Montag stattfinden, sondern das wird am Mittwoch stattfinden. Ähm, das ist zumindest jetzt mein Stand der Dinge. Das heißt, wir haben die nächste Veranstaltung Dienstag, das ist der Live-Workshop, den findet ihr im ähm, Chat. Dort reden wir über diese Folien und gehen alle Fragen durch. Das ist das Pfiffigste, was wir tun können. Anhand der Folien, ihr könnt Fragen, wir antworten. Und da ist auch Dr. Chittich da. Und am Mittwoch machen wir einmal Deutsch und einmal Englisch live die ganze Klamotte ähm, für eure Interessenten. Ich sage das mal zu 99 Prozent zu. Ich möchte gerne, danke an Tarek für dein tolles ähm, Foliendesign. Da möchte ich noch ein, zwei Sachen ergänzen, die neuen Konditionen reinnehmen, um noch plakativer zu machen, wo wir jetzt sind, was man jetzt noch nutzen sollte. Vielleicht wird es dann nicht Mittwoch, vielleicht wird es dann auch am Wochenende und wir pushen das richtig groß auf. Also bitte wartet hier auf die Info in Telegram, wo ihr die Links seht. Ähm, Workshop ist eh immer gleich, liebe ähm, Karin, äh, die sind immer gleich. Ich schreibe es euch mal rein. Die Workshops sind http workshoplive webinarinfo Die sind immer gleich. Ach, da, Sebastian, du bist so schnell, ihr seid alle so toll. Okay, da ist der Chat nochmal hinterlegt, genau, äh, findet ihr dort auch. Und dann geben wir euch bekannt jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, wann wir diese beiden Events machen. Deutsch live, Englisch live, Carsten und ich, nur Minting-Fokus, paar Sätze zur Reise, dann mit dem Hinweis, meld dich an deinen Gastgeber. Und dann geht's auf das Minting-Produkt. Wir wollen euch möglichst großartig helfen, so dass ihr nur noch einladet und sagt, hört ihr das Ganze an. Vielleicht kriegen wir sogar in die Webinare ein ähm, ein O-Ton von einem der Gründer, müssen wir mal schauen. Und das ballern wir sofort auf, auf YouTube raus, sodass ihr damit arbeiten könnt. Und dann, ja, April Vollgas bis Ende des Jahres Vollgas. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal Kschitic brauchen. Äh, Doktore, Kschitic, are you still with us? Do you want to say some farewell words? If not, doesn't matter. I believe I already talked too much, but I was such in an excitement um, vibe, but here you are. So yeah. let's hand over to you for some final words. Yeah, Tom, I'm definitely here. I was in the whole webinar listening to you, but I could not understand a word. But yes, I was here in the whole webinar. Okay. So before we leave, I just want to say one thing that this is the right time for the affiliates to be a part of Rizo. We have just started and this is just the beginning and to be a part of the organization during the pre-launch phase where we have not even officially started the soft launch this is just the beginning and to be the part of the revolution to be the part of the movement that we are doing this is the right time to be in and not just see history being written but be the part of it I think that's to the point was Kitisch sagt neben all den Fakten neben all den News neben all dem Content das einzig entscheidende ist das Timing der Zeitpunkt nicht nur zu wie soll ich sagen, dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird, sondern sie mit uns zu schreiben, weil das Ding funktioniert nur im Team, nur mit uns. Und wenn ihr da Spaß dran habt, ich habe ganz großen Spaß und ich müsste es nicht mehr tun, aber ich habe Riesenspaß, nochmal so viel zu arbeiten wie noch nie, durch die Welt zu reisen und, und, und Gast zu geben. Also timing is everything and that will never, never, ever come back. Absolutely agree. True. Yeah, I guess the feedback is quite nice. On Tuesday, we can have you for 15 minutes on our live workshop to discuss probably some questions. Definitely, Tom. I'll be there in your Tuesday workshop. That's great. And maybe until then, the exchange is live. Might be, is a chance, 50-50, we will see. Yeah, we and do hope that. We do hope that it may happen today. It may happen within a day. So we do hope that. Also Schiffel sagt nochmal, das mit der Exchange kann tatsächlich jetzt jeden Tag passieren. Vielleicht haben wir es dann auch Dienstag live. Das ist richtig toll. And what we also do, we will have within this week one powerful pure minting contract, of course, with the RISO introduction, just to help the people to reach the maximum rank in the month of April and May to lock this position all the way to end of this year. We will do this in English and in German. And yeah, that's it. Thank you so much. It's now midnight, past midnight in India already, ah. right? Yeah, right. It's like 12.05 in India. Super. Also es ist schon Montag in Indien. Lass wir den Mann jetzt nach Hause gehen. Um, thank you so much, Doktore. I will keep the chat off for a few more minutes, but you can go to bed. I mean, you're, you're anyway not sleeping, I know. But yeah. you're married, so there's someone waiting for you. That's the good news. Yeah, definitely. Thank you, Tom. Thank you, everyone. Thank you so much. Take good care.